muy waxtaan woo xam di nga xam fa muy tàmbalee waaye doo xam fa muy jeexee ndax sëñ Fallou moo ni toll ñoo mbégte feggoog sunu nijaay eh, sunu xarit di sunu jëwriñ di kenn ci kër sëñ Fallou muy sëriñ Alaaji Fallou Ndiaye ñu gën koo xam ci sëriñ Ndiaye programme ñu di ko ziyaare baax dama koy wax ne ko eh, tubaarkàlla lu ngeen gis ci man rek ci moom ci moom laa ko doon xam naa sikkim bee weexagul rek waaye ci moom tëdd naa ko tentre mu weex eh, ñu di ko nuyu baax di am mbégte ci teewaayam ci plateau bi ñu di ko ziyaare am mbégte feggoog sunu ñaari waajur yi muy sëriñ Moustapha Diagne ak eh, ki nga xam ne ni mooy Serigne Ndiame ñoom ñuy taxaw taxawaay bu am solo ci fédération bi rawatina ci adaayqul fadail ñu nuy sunu yaay eh, moom itam bu ñu ko tuddee ñëpp dañu xam taxawaayam ci kër Serigne Fallou muy eh, soxna Awa Gadiaga bi nga xam ne jàpp naa ne fu jëmmam yeggu itam turam yegg na fa te lépp dara waralu ko lu dul liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéeyal Serigne Fallou ngir ak waxtu wi jéggulu mbokk yi ci waxtu wi ak xataay bi eh, fekkon rek am plateau buñ doon def légui mu jëm ci njabootu cheikh maam cheikh isa jenn eh, moo ko waral way ñi ngi nuyu bu baax a baax mboolem njabootu sëñ Fallou gi jàkkaarloo nun di teewlu li nga xam ni moy jotaay bi dana ñëw léegi ci jaatal ci walu coordination bi ak liggéey bi dañuy bayyi alaaji serigne Gana mesere mu nuyo su nuyo dañu dugal ci jambar ji nga ni mom lañu fasiyene waxtanal su nuyo bu nopi dalal serigne alaaji fallu ndjay mu sof ci kaddu ñu door ñëwaat ci alaaji serigne gànna ndax tay dañu bëgg waxtaané cheikh mamadou fadal mourid sadex bala bobu nak dana ñëw ci li nga xamné ni mom la serigne fallu liggéey bayiko ko ci réew mi ndax tay serigne fallu ku ko daj da ngay japp né sam serigne fallu mbop la da ngay japp né yaru ya ko am ko and ak serigne fallu nak amo loy tiit mba loy jaq ci jamono ju njàq kuko wolu la wax te xam ko te té japp serigne fallu te mosko ko doo ci lenn luy xew ci adina ku daan dàqi balaa ki fitna jàpp naa ne eh, fitna yu ndaw yu du la jaaxal te eh, xettali na Sénégal xettali itam réew mi ci jamono ju ne ñi ngi ñaan suñu borom taas na ci barkeem eh, ñi ngi ñaan suñu borom yàggal fi mboolem koo xam ne nii rek Cheikh Maodo Fadal moo la meññ sëñ Gana dama lay bàyyi ginnaaw boo nuyoo kàddu gi kenn mënut a waxtaanee Cheikh Maodo Fadal te tàmbali woo sofoo ci xayaatuhu wa amaaluhu waaye balaa ñuy dugg ci loolu di nga ñu xamalee kan mooy Cheikh Maodo Fadal. bu ñopé nag bëgg nañu dugg ci Cheikh Amadou Fadal mourid sadiq ko xamne lu mësa am borom barak bi la joxoñ mom la ko jox nanguuto am ci bopam lenn moy seigne fall mooy tax am mbiram mel ni mu mel seigne Gana ginaaw bo nuyo من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقي دي شاتان فنيو مانا نكتي ريو مي اكتي بتيم ريو نونجلين دي نويو دي لين وقال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي نيانا الشيخ محمد المنتقى سنو برام يقل كو في تويرل كو بنا لي منال الإسلام يب ما قلكو ديكو نيانا الشيخ Serigne Abul Baraka mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu Cheikh Mamadou Fadal sun boroom yàggal ko wéral ko ba mbooleem naal yi nga xam ne kilifaam yi ko jiitu woon yëpp naalal nañ ko Serigne Fadilu mu àggale ko te naal ay naalam àggale ko ci barke Xaadim Rasul di nuyu kilifa jataay bi muy Serigne Cheikh Ummi moom Cheikh Amadou Fadal Serigne bi noo ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di la ñaanal yàlla sunu borom yagal la fi lol te wéral la te yagal sa kilifa yi ci kanam ba li nga yéene lepp te bëgg ko jëf nga man ko égal eh, nuyu jawrin yi fi nek yépp muy sëñ Mout Thian maa ngi jaarale ci mom momit it jawlen yi nga xam ño fété ci bërepp bi yépp ak sunu kilifa yi ñu fego Baye Moustapha eh, nuyu soxna Awa Gadiaga donc koy jaaré momit bu baax muy sunu soppé ni liko ko ñaanal yalla sunu borom gën ko yagal gën ko wéral bu baax serigne Amidou noo ngi lay ziare bu baax di nuyu sëñ Alaaji Njaay programme moom it di ko ziare bu baax di sant yàlla ci jataay bi nga xam ne eh, dañu fee teew ci ndigalul sëriñ Ahmadul wi moom Cheikh Ahmadul Fadal ñu di ko ziare bu baax a baax di ko ñaanal yàlla taxawaay bi nga xam ne moom la am ci yoon wi eh, te lépp jëm ci liggéey bu am solo bi mu yanu yàlla kàttanal ko ba lépp mën koo mën koo àggale waaw Cheikh Ahmadul Fadal moom ku yomba eh, xamle la ci bu ne Serigne Fadilou ndax day mel ni euh, koo xam ne buñ la tuddee dañuy tudd Cheikhul Khadim loola rek doy ne sëkk ci euh, mandargaal nit waaye dafa am lu lu ñuy faral di wax muy sëñ naan sëñ Fallou Serif la te kon aw askanam boo ko seetee fi ne topp ko day dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa te lu ñàkk ñoo xam ne sax bu ne sëñ Fallou Serif la mën na leen duñ xam sax lu silsila bi demee te bo topé cyallal ak Serigne fallu tambalé ko soxna Bousse te bo ne soxna Bousse nee nga maam soxna jaratullah cyallal gogou boko topé dana dem ci Fatimatu mi nga xamné moy yaay ak usaynu di domi rasulullahi sallallahu Alaihi Wasallam. lolou modi cyallalam di man nga tambalé ci bo né soxna Bousso bintu Ahmadou Bousso bun ahmadu Matabara bun Ahmad Ali ibnu usman bun Ibrahima bun Ismaila bun Zakaria ibnu Ismaila سليمان بن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن هارون بن محمد بن عبد الفتاح بن محمد بن علي بكري بن محمد بن أبي بكر بن علي بن محمد بن علي بن حسن بن محمد بن عبد القادر بن موسى بن يحيى زاهدين بن داود بن موسى بن عبد الله المهدي سيدنا حسن بنت سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم càllal ak Serigne Fallou ngi nii boo ko toppee ci yonent bi alayhi salaatu salaam la lay yóbbu umman wa abba nag maanaam boo ko toppee ci sëñ Touba fa la lay delloo boo ko toppee ci euh, soxna Awa Bousso foofu la lay delloo moo tax bi Cheikh Ibrahima Diop almachari ba mu koy wax dane ko laqad tanashata min shamsin wa min qamarin fa sirta bahran min al anwaari tasdaxiru yaa ngi sosoo ci diggante jant ak weer jant bi mooy xaadimu rasul weer wi mooy soxna aw buso waaye bi nga fe sosoo ci jant ak weer nag fa sirta baxran min al anwaari tasdaxilu waaye yow yaay géej bambulaan goo xam ne yaa ngi fàngat yaa ngi baawaan wet gu nekk loolu sëñ Moussa Ka loolu la waxit allahu sul fadlul azim ku mu jox ngeneel deefi la yéem fadilu mooy fadlul xamim turóom wa doy na xarnu bi mooy doomi shamsul wa xamar mbàkkeeg bu soobee duñ ko jar moo namp yaari weeni ngor mooy bamba tey ci ci xarnu bi nga xam ne kon day tegtale ne boo toppee loolu doy na ci aw askan wu sell woo xam ne suñu borom tànnal na ko muy surtout yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu feeñit ci weer wi nga xam ne dafa bokk ci alasurul xorom muy nga xam ne weer la yoo xam ne lislaam da daan tere sax ku ca ku ci jihaad ku ci xare mu nekk weeru ngëneel di weer woo xam ne it day weer wu am histoire bu yaatu boo xam ne alxuraan nettali nañu ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko yàlla yéegee woon yegge ko ci asamaan yi juróom-ñaar ba egg ak mom ci duratul muntaha nga xamne subhanallahi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa allazi barakna hawla lay melni kon wer wi rek seigne Fallu lepp day ngeneel ndax wer wi feñ wi mu day weru mag muy weru rajab waaye da ca feeñe na ci bis bo xamne boko natte yit nattee it dafa am lum mu muy kazu muy ñaar fuk yi ak ñaar ndax kazu rajab moy tektale ñaar fuk, ak juróom-ñaar ci rajabul fard ci la feñ waye feñat ci bis yi gën ci bis yi muy aljuma, nga xamne ne bisub ajjuma euh, ci la ci la ci la feeñ moom euh, Cheikh Mamadou Fadal waye it feñ ci dëkk bi nga xamne mom la Serigne Touba jëk sañ ci mom ko muy daru salam nga xamne lool it am na Serigne Amidou moy ni feñam jamono dajé rajanu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye nonu it ne la dajeeg istuwaaru ak feeñam tasanteeg bi sëñ bi di sañ ci dëkkam bi di Touba nga xam ne loolu waykat bi doon wax ne ca ama wasasin la feeñ fa Touba am na ñu naan daaru salaam la booba ca mooma at la mbër ma génn daaru di sañ ci Touba ñëppi waaru nga xam ne kon ak sañ ak feeñam te seewraat loolu it muy jëmmi sëñ bi di sañ ci dëkkam bii di eh, Touba al Mahrousa waaye ba mu feeñee jamono it moom Serigne Fallou nga xam ne sëriñ bi moo joxe ndigal ñu tudde ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu ko tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it dafa bokkaat ci ay ngëneelam mooy jëmmi sëriñ bi moo ko dalal jàng nga xam ne euh, bi sëñ bi daataan dem ci géej gi moo ko dalal moo ko Cheikh Mamadul Moustapha fii ñuy wax Daaru Rahman muy kër sëriñ Chouaïbou ñu koy wax Daaru Naar fii la leen sëriñ Tuubaa dalale alquran sëriñ bi dem ci géej gi mu jaar ci béréb bi xam-xam yi sëñ Daam Abdourahman loo jàngal ko alquran Mam Cerno jangal ko xam-xam mam mor borom sham mi mam mor Jaara jangal ko ilmu tafsir ak Serigne Mbacke busu bam nek geejju ham xam-xam go xamne ne euh, ku xam señ Fallu xam doxine wi am xamne ne bambu lan la waye lolou nek ci periode bi nga xamne ne señ bi mi ngi ci géej gi bi serigne bi ñibbisee it joge ci géej gi 1902 xam ngeen ne bi mi dem garnar dafa yobale serigne Fallu ak Cheikh Amadou Moustapha nga xam ne sëñ Touba ko tërbiyal boppam sëñ Touba ko yaral boppam nga xam ne ak tërbiya mën nga ne day tàmbalee gànnaar te gànnaar étape la boo xam ne bu metti la ndax booba daanan xëy suba di di liggéey te bu ngoon jotee ngëbu pep wala kolkolob cere la ñuy am kibéelug setal ak ndox lañ koy jàllalee buñ ko amatee waxtu waa dellu siwaat te étape boobu ñeenti ati gànnaar yi la muy metti metti Cheikh Amadou Fadal nekkoon na fa ba ba fa sëñ bi jógee it ci yéen ci yéen it boo xam ne bu metti la woon waaye juróomi at yooyu it noonu la fa nekk woon ci ak te foofee la leen sëriñ bi waxee it waxam jooju muy sëñ Fallou Cheikh Mahamadul Moustapha ma sàmma Mbacké sëñ Mor bu Bousso xamal leen ne kat man duma bàyyi kenn du ma nijaayi kenn waaye duma ma magi kenn li fi man li ciy tax a jariñu mooy jaayante muy joxe sa bopp loolu it sëñ Fallou da caa def lu yéeme muy jaayan ak njuréelam jënd ko taalib nga xam ne waxuma bayit di mu def waaye ku ñu wax sëriñ Saxin Mbacké sëñ Touba mas na ko wax ne ko Mouhamadou Fadal jaaxalu la sëñ Fallou sëñ Touba ko laajoon wax sëñ Saxin ne ko Mouhamadul Fadal jaaxalu la mu ne ko jaaxal na ma kay mu ne ko bala ngaa xam bala ngaa wax jaaxal na la da ngay xam li mu def ba noppi mu ne ko ah ko xamee jël mu ne ko daa amul lu may lan na joxe ko te lu mu ca war a amit mu joxe ko mooy ak njuréel dong la am joxe ko nga xam ne amatul dara moom moom sëñ Fallu nga am joxe na ko mu joxe ko nga xam loolu sëñ Tuubaa ko seere sëñ Chaahin Mbàkke wax ko ne am jaaxalu la mu ko jaaxal na ma mu ne ko da xam li mu def ndax daa amul lu may lan na joxe ko muy muy loolu te loolu boo demee ci biir mbindam loolu nga fi fekk yaa ayu cheikhul yaa ayu yaa ayu cheikhuna fi sil murtaja يا فاتحا ما كان قبل مرتجى بعت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحظى بحرق عادة xoolal lim ko jëkk a taggee rek nga xam ne buy tudd sëñ Touba ci ngay xam worma ji mu ko jox ak fonkeel gi mu ko fonk nga xam ne da ko wax ne yow sang bu gànjarewu nga xam ne yow yaay ki gën a riche yaay jamaa bi gën a fort yow mi nga xam ne yaay ko yaakaaru ki mboolem lu tëju woon yaa ko ubbi bis ni ki tey nag dafa am lu dox suñu diggante mu di njureel maa ko jaay nag biaxtu bu nu wate bil iraada loo tax ma di ko jaay lakkum li koy oxza bi xarqi aada ngir rek xotti baax waaye ki jënd moo moom waaye baax dama saraytumuha min nii fa inni ahdaytuka ahdaytuha lakkum bi xëyri man bi nga ko jëndee ba mu wóor ma ne njëg gi leew na ma man Mouhamadul Fadal maa ko moom jëlaat naa njëg gi jébbalaat bi xëyri man ni nag mooy ñax mooy lu ma def kook wóoruma ko woon def ak loolu du ci fekk nga xam kon jaay na ba noppi nag joxewaat njëg addiyee te dara lu lu mu ñax loolu nek taxaway bo xamne ci ci ci Serigne Touba motax Cheikh ibrahim Diop almachar dafa wax ne yabudul khadim la si yudoxaa bi fadilina ma naa la fadluka la unza wala dhakar sabaqta jilaka fi ilmin wa fi adabin wa fi fada'il lam tusar biha fikr danako ko dana sëñ Touba amna domam doomam wax Serigne fallu am nga ngëneel yo xamne gor amuko jigen amuko ma amu ko la fadluka laa unsa wala dhakar ku don xol sey ngëneel xol gor ñi ban jeex du ko ci gis ku xool jigéen ñi ba mu jeex li ko ci gis na ko sabaxta jiilaka sa kem yëpp yaa leen jiitu sabaxta jiilaka loo leen jiitoo fi ilmin wa fi adabin xam-xam yaa ci raw ñëpp yow sëñ Fallu yaa raw ñëpp ay teggin waaye wa fi fadaili lam tusra biha fikaru ngëneel yi yàlla yi lamboo na nga am ko yow sëñ Fallu am xel mënu koo takk maanaam kenn mënta xalaat say ngëneel ak say tedd nga yu rëy yi nga xam ne moom la la yàlla jagleel moo tax sëriñ Moussa ko wax ne ballu bann nu juumun biddiw safut weer sëriñ Fadilu mooy weer wi leen di jox leer alil fadlu mislun fala taqisu jawadan bi himarin fasara isu na ngeen seere fek jangulen sin ba serigne fadilullah def serigne touba mune xetu mam balla wep ballu mam banna neena bo len xole ay bidiw lañ waye serigne fallo wer bidiw nak sefur wer manam bidiw mom lum leer leer bu wer genné mu dem pax mune te serigne fallu moy jëmmi wer wi xetu mam balla ñoy ay bidiw mune waw ndax yeen da ngeen di wutal serigne fallu kem mune noy fekke ay naari goor nga koy dandalé mbam gonku maa ngi leen di xamal ne daal feeg jàngoo leen ba siin da ngeen xam ne sëñ lu mii lay def Serigne Touba mu nekk koo xam ne kon taxawaay boobu la la am ci ak ràññi ko ak melow réew bi ko yàlla jagleel topp Serigne Touba ci lépp bi sëñ bi demee njaareem it mu nekk njaareem di liggéeyal Serigne Touba nga xam ne loxo boppam bindal na ci sëñ Touba ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett yoo xam ne Serigne Falloo ko bind ci loxo boppam am na ci kaamil boo xam ne tax yaakaar naa Baye Moustapha mi mas nañoo sëñ Abo mas naa ñëw ci sëñ Mouhamadul Makhtar keroog sëñ bi génn kaamil na ko kaamil bi sa baay Cheikh Mouhamadul Fadal moo ko bindoon nga xam ne keroog Baye Moustapha mi la àndal waaye xoolal sëñ Fallou ci yaatu gi ba tax ak ni mel nga xam ne daa demaale ñëpp géew am na ci kaamil boobu bi mu ko bindee ba jox ko Serigne Touba sëñ bi da ko taf ci dënn bi ne ko hagada lépp mat na waaye sa borom ne nga bindal ko kaamil mu ne ko nag dama koy jaay mu ne ko sa borom laa wax mu ne ko dama koy jaay mu ne ko bindal bu noppee ba nga nga wax li nga koy jaay sëñ Fallou bind kaamil ba ba noppi andil ko Serigne Touba Serigne Touba teg ko ci dend ko hagasa sa borom bëgg na ko loo koy jaay xam nga waxul ci boppam waxul ci melam dane ko képp ku sukk jébbulu ku la sopp ku mën a doon ku la sopp nga defal ko ci téere ci kaamil bii bu fekkee jënd ko ko yaramam araamal sawara nga xam ne njëggalu yàlla la ci yam nga xam ne Serigne Touba nungul na ko it def jooju moom Serigne Fallou ci melokaanu yërmande jure ji nga xam ne yàlla tabbaloon na ko ci Serigne Fallou mu am woowu melo wu réyum nekkoon waaye mu nekk koo xam ne it sëñ am euh, ci bi mu nekkee ci kanam Serigne bi it bi muy tàmbali li yoon wi baaxoo muy liggéey ak jaamu yàlla melokaan wu rëy yooyu ca la nekk ba mu jaayee ak njurée lamit jënde ko ak taalibe lay tax nit a jariñu da caa nekk mooy sëñ Tuubaa dafa waxoon ne yonent bi sallallahu alayhi wa dama koo bëgg ba sama xol dara amatu ci place nga xam ne bi man bi xubbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xayala sëñ Tuubaa dana sama xol bii bëggatuma ci ay naaru góor bëggatuñu ay soxna du ay doom du dara rasulullahi rek a ci nekk waaye gis nga sëñ Fallou it dam ko feeloo nga xam ne sëñ Fallou it dafa wax ne xubbi lahu dahra yuux nii an xubbi siwa sama xol bii man Mouhamadul Fadal boo ko dee jeex da nga ko xool ba mu jeex tak doo ci fekk benn tomb lu du bëgg sëñ Touba te bëgg gi ma ko bëgg nag yasdaadu fi kulli xeynin maanaam fraction seconde bu nekk waxtu wu ne may dolli ko bëgg sëñ Touba man sëñ Fadilu waaye nga xam ne yëmu ca it dafa egg ci ne saf ku du moo añ la xobbil xadiimi fardan araahu saa yu soog rongoñ sotti ko ñu ne lu tax sa rongoñ gi tuuru nga ne bëgg Serigne Touba sëñ Fallou nee na loolu moom farata la mu boole ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu bu rëy la taxawaay bi mooy fexe ba lëf ci yoon wi jëf ju rëy ndax ba muy sanc dëkk boobu Serigne Touba ngi fi ndax Serigne Touba leen joxoon ndigal mook Cheikh Ahmadoul Moustapha ak ñenn ci mag ñi ñu dem sanc ay dëkk sëñ Modou Moustapha sanc ma Maab te moo di tundoo di moom mu sanc Ndindi waaye dundam gépp moom Serigne Fallou mi ngi ko jeexal ci liggéeyal Serigne Touba jeexal ko ci taxawaay bu mag boo xam ne am na ko looloo ko mayoon dëkk bu ci ci liggéeyee dundam gi yëpp foo dem tey ci réew mi dem ko ci ay béréb fekk ci ay daara waaye xoolal dogu gi xam nga nit dana sanc dara waaye dogu Serigne Fallou dogu gi mooy lan jëpp daara ju mas a sanc liggéeyal Serigne Touba koy tax ko day wax ne daara jum sanc buñ fa dee liggéey bu dem nawet luñ ci ji di ko fa bay bu ca dara naree jàdd liggéeyal Serigne Touba na mel ni xorom. xam nga googu waat googu waat dara danay melut maanaam ñu bari ngi mu wunoo jaayante loolu waaye lu may tool yi ñuy bàyyil Serigne Touba bu ci naree dara naree jadd na mel ni xorom nga xam ne Serigne Fallou ba mu daree sañ ci daara ba bam fii bàyyi ko ci zahir mësta am menn mbay mu gàntal ndax lim dogu ci sëñ Touba ne lu ca nara mooy sëñ Touba na may ni xorom te lépp di dëgg ci moom ca la ko sëñ bi fekk ba ñeent fukki at ak ñeent yoo xam ne ay tonnes yi tonnes yi tonnes la ñuy peese ci daara Cheikh Amadou Fadal te lépp lu ma sa ñëw mu yóbbu ko ci mu yóbbu ko ci jumaa ji loolu xam nga dogg gu rëy goo ko yàlla jagleeloon ci melaw yu rëy yooyu mu amoon nekk koo xam ne it am na ko koy tagg ne ko yabnul xadimi la si yu doxaa bi fadilina yabnul xadimi la si mahalla saatuhu aatin yuraajihi illa salla faaxatuhu nee na sëñ Touba dafa am doom ju ñuy wax sëñ Fallu joo xam ne kenn mës sa wàcc ci ëttam di bëgg dara te amoo ko maanaam lii waykat bi wax du xotti satir du tass yakar du daw ko ko laaj ku laaj mu jox la nga giijal fa lu yu la nga xamne fu way meuna bayiko bo ñewé ci mom am yitte sëñ fallu faj sa aajo ba nopi nek ko xamne euh li nga wax léegi ne da lan jagn ay bala lolu day mbir mu yéeme xam nga dafa tag sëñ Mouhamadou lamin bara bim mu sëñ bara ci nako lefu yàlla wi ken dawandoowu ci yow la la yu jaarika fil maidan min ahadin fil almi wal juudi aw fi diini wa nasabi loolu sëñ Fallou ko bind na ko yow Mouhamadou Lamine lefu yàlla wii kenn rawu la ci du xam-xam du juddu du tab du lewet waaye ba mu ko waxee ba noppi ba ko sëñ Baara di delloo sëñ Baara dana ko xat fuqtatal xalqi min ujubin wa min arabin yaa man xala xiwu axlaa min dalab dana ko yow sëñ Fallou sëñ Baara ko wax moom sëñ Touba na ko kawe nga mbindeef yëpp arab yi ci lañ bokk ak ajam yi déggul arab say jikko moo gën a kawe ñëpp daan na ko abu ko kaashifa kurbul mustajiri bihi wa anta misla abi kaashifal kurbi loolu war naa dal suñu xel dana ko njàqare bu masaa am balaa bu masaa am tiitaange bu masaa am sa bàyyee koy wuññi sëñ Tuubaa te yow sëñ Fallu yaa doon sa baay loolu sëñ Baaraa ko bind moom Cheikhul Khadim na ko yow kon yow yaa doon sa baay ci dindi ay njàqare ak tiitaange te xoola ñii melaw yi ni nii ñu nekkee woon ci doxin wu rëy yi mu am loolu ko suñ borom jagleele ci doxin wu rëy woowu mu am sëñ Mouhamadul Mamoun Ñang ba mu koy tagg yàgg na ci ne ko man waddahu modda min al axyaali wa man jafa udda bil axyaari dana sëñ fallu saa yoo ko soppee bokk nga ci axyaar yi axyaar yi mooy ñi yàlla tànn maanaam yow li ñuy wax cour de grand nga xam ne génn nga léegi ci ndaw boo xasee yëg ci sa xol ne sëñ falloo nga ci yëngu rek yëgal ne yow bokk nga ca gaañu baax yi axyaar yi ñeen tànn wa man te cour de grand léegi doona tooku ndaw maanaam maanaam sëñ fallu bu nekkee sa bëgg fallu maanaam bëgg fallu moom ma nga ca kanam waaw ah, te loolu loolu loolu loolu daa doon li sëñ xawal la si yoxe bu nii man taqaba xoola sëñ Tuubaa maanaam lu la wax ne sëñ Fallu nangam rek boo delloo gis lu sëñ Tuubaa wax la awal la si yoxe bu nii man taqaba wala yu faarixul xiyaaru nuqaba sëñ Tuubaa nee na ku ma bëgg la nga tànn ngay am te doo tàggoo gaa yu baaxe kii di wax ko ne sëñ Fallu ku la bëgg moom wadda xon xudda minal axyaari ku la bëgg ku nekk bokk ca gaa ñu baaxee wa man jafaahu nag xudda minal axyaari saa yoo ko noonoo woon ko ginnaaw nee na xamal ne yées te gën a alku neena na ca nga bok waye boko beugé nak ca ña mat ca nga bok muy Serigne Fadilu lolu doon melaw réyu yalla jagle Cheikh Amadou Fadal xajo gi ñepp moy xol serigne fallu nim déggé té mëna xajo ñepp dafa am bis am kilifa go xamné serigne fallu Fallou ko té ak ma ma mu ko man Mbàkke damay ganuk seun kilifa gën damay ganuk seun dama bari tak tak ak ayib serigne fallu nako may ëttub geej bo ñëwé lu dis dik lo wayef na tong ci kaw bu dus ñëwé nako tonet xolo jooju wax may damay damay ganuk seun moy dama bari ayib mu ko may ëttub geej bo ñewé lu dis dig lu wayef na tong ci kaw bu dus ñewé nako tonet lolu moy xajoo lepp seigne am kon ba feeg ñuy dellu si ci tamit jerejeuf alaaj sëñ gànna xam naa ne nima nima nima ma jotaay bi jekk li ñom seigne Mut Caan nii ak ñom seigne seigne alaaj Njaay ak gaa ñu ñi ndax seigne bi ma ngi gis ndaysan xam nga euh sëñ Ibrahima Diop al masari bàyyeeguma la dafa am bayit bu mu wax sëñ Tuubaa woo xam ne dafa mel Cheikh Mahamadul Fadal moo taxoon mu wax ko ndax njabootu sëñ Tuubaa kenn ku ci nekk ak cër bi nga taxawee Cheikh Ibrahima Diop almasar dafa waxoon sëñ Tuubaa ne ko nit ñi buñ amee njàqare mbaa tiit sax bu seen xel demee ci yow ñu ko dafa mel dafa dal sëñ Tuubaa dafa dal Cheikh Mahamadul Fadal ci njaboot gi ñu ngi nuyu baax soxna maam Fatim bintu Cheikh Mahamadul Fadal nekk fii ci xaar yàlla egsi na ci bi ñu di ko ziyaare bu baax a baax bi mu yegsee gis nga ni mu taxawee ak ni nga xam ne noonu la taxawoo moom tamit liggéey bi ndax moo ko soxna maam Faty Juma saa su nekk rek ci jataay yu mel ñoo fi ñëw teewal fi njabootug Serigne Fallou gi ñuy am mbégte bu baax a di leen di leen di leen di ko ci teewaay gi ci jataay bi sëñ Gana sëñ Ibrahima Diop dafa wax sëñ Touba ne ko akrim bihi min imamin muhtadin alamin maljal ibadi wa man jahum min alfitani akrim bihi min imaamin muhtadin alamin maljal ibaadi wa man jaahum minal al fitani dafay mel ni saa su nit ñi amee njàqare mbaa tiitaange rek su xel yi demee ci sëñ tubaa seen xel dal bu ñëwee ci diggante sëñ tubaa sëñ fàllu nag murit saadeex ga saadeexe gi sëñ fàllu saadeexe woon lan lañ ci mën a lan lañ ci mën a jàngat ban jàngat lañ ci mën a am koo xam ne nii keroog bu Cheikh Ahmadou Sall Karim indee raay bi Touba bi mu sonee Cheikh Amadou Fadel keroog ànd naa mbégte moo xam ne ni kenn mënu ko takk ngir dabu gi ñu dabu mbégteem Serigne Touba bi jumaa ji taxawee itam ba mu ni génn yam ci jumaa ji xol bi sedd na keroog mu am mbégte moo xam kenn mënu ko takk booleeg nag rem réaliser Sëñ Touba ci féete gi féete woon jërim yi ak bàyyi ak ñi néew doole ndax Sëñ Fallou ki nga xam ne am na million ak ki am dërëm ak ki amul dara ñoo yem ci moom te loolu Sëñ tubaa ñaanoon na ko suñu borom ci waltu basir beel yataama dawaaman waaye an ansihim bii abaahum ku lexini ñewul ñu señ gann ci señ touba señ fallu ak mauritanie euh, jërëjëf sëñ amidou xam nga bu ñuy wax bu fekkoon ne jëmmi euh, murit mhm. buñ koy tudd mooy sëñ fallu ndax murit mhm. dafa am ay ay ay charte li ñuy tuddee murit murit c'est-à-dire sëñ tuba tënkoon na ñeenti baat sëñ tuba waxoon na ne صفات صادق المريد باختصار أربعة نظمتها خوف اغترار سن توبا نانا ملوي مريد نيانت لا لي تخ ما ياخال كو نك داماي باج كو وور في محبه الشيخ ابد مانام دغل تي بغ سن بي تا بودي تيوفيل تيوفيل سن فالو ام تي سيرن توبا ماني سوتا خام تيوفيل غو مل نون دا واخنا لاكو حبي له دهر يغني ان حبي سواه mana menutuma bëgg dara man sëñ Fallu lu dul Sëriñ Tuuba te léegi bëgg dañuy wax ne usnul ixtifa li asaaril xadimi dalaala in kunna muhibbina bala ñoo mën a gëm nit ki ne ak cofeelam wér na ak toppam day rafet moo tax sëñ Fallu wax ne man duma ji ji bu Cheikh tabbi ci bi rek nga bi am waye mom nekkut waye jëmmi señ bi mo nek xam nga lolou moy jeex li ñuy tudd alfanaaw moy jeex manam jëmmi jeex la señ Fallu def ci señ tuba bobu moy bi ci jëk muy melaw ciofel ba ca top moy jëfe ndigal jëfe ndigal xolal señ tuba señ Fallu mom leggeel señ tuba rek ma sa nek nekk ta dafa am lu yéme lu ci nek xam nga señ bi da mas di leggey bis ci njaareem ñu di leggeelu ba yàgg señ bi jóg tabbi ci bir liggey bi manam tabbi ci bir liggey mom señ bi bam noppé mo né sama borom mo ma xamaloon ne mo ma yëgal légui ne ma yow kula liggeyel ma fay ko ma bëggoon sama jëm ji doon ñaari jëm mhm. ñaari jëm jenn ji di liggeyel morom bima ko mënut nak motax tax may barkeelu ci jenn señ Fallu nako sédé mako manam mhm. sédé mako ma doon man jëm ji war di la liggeyel lool motax señ Fallu daan wax ne né ngeen mané du mo du man mhm. waye man nak ndax sëñ bee ko séddeloon mhm. moo bi jumaay touba ji biñ koy liggéeylu sëñ bee ko jox ndigalul lako na nga dem ci liggéey ba mhm. bu fa juk ku fa ñew na la fa fek ku demit na la fa bay mhm. waye xam nga loolu tay li ngay xamé ne moko wax moy lang koy gis kama xat kunta amul yaa bi juma ji noppé rek dana ko ni ngi ko bëgg diko ni xémé mi nga xamné bi juma ji noppé li tax murit bu jëf li mu war doon ba wacc ci lamuy liggéey bam démé dindi di julli nga xamné lay julli timis julli ba sëlmal gersu jàkkaaroog soror bi nga xamné lam fal tak sëñ fallu diko joxal bi bopam ci sijaada gi mu toog nan ko ruslo wun la de rusloo wun la ruslo wun la mhm. mooy li ko sëñ tubaa santoon jëf ko jëf mhm. waaye xoolaatal melaw muri. wi te sëñ fallu yi waxam day jàll mhm. xam nga bi jumaa ji noppee bu nekkoon juma ji mat na maanaam kenn dutu ci dolli dara waaye bi muy wër barabub sëñ bi moom sëñ fallu nan ko mbakke fii lañ toll tollale la fi mun ko weso weesale la ko loo jërut amut loo jërut amut loolu sëñ fallu don wëre mbakke fii lañ toll tollale la fi buñ ko weesoo weesale la ko loo jurut amul tey jii moo tax or oh, ak lu ne ñu koy xoobee jumaa jeeg yokku yeeg jumaa yu tasaaroo yi ci lu mën a doon waaye fii lañ toll tollal lef buñ ko jurut amut melo ba mu daan li ñuy wax lii ñuy baat bi ñuy bu ne ber sëñ tuba kennal sëñ tuba ñenn ñuy wax waaw lan moo gën a sax yaa raiman misla cheikh mahlan falasta mhm. ne yow mi ma seen ngay wër wut xana du ku melni sama serigne bi defal ndànk do ko gis serigne fallu nee serigne Touba nun dong ko am. la ah. mhm. nun dong ko am lolou waxal nako bopam moy mhm. ah. ber gim ber serigne Touba ci wetal ko ci lepp lu bana doon. Mhm. moo bis ci njereem serigne jeri wa dan suku serigne fallu dafa ñew njereem serigne jeri ci bopam nek njereem xey ñëwal bopam ci serigne fallu nako li ma lay bëgg wax nak yow Fadal sa bàyyi serigne Touba sax génnu ci am serigne jeri wa dan moo ne sëñ Fallou li ma lay wax. Mhm. yow sa bàyyi sëñ Touba sax génnu ci na ko warna ne war naa laa liggéeyal bu ko mënut war naa wut ponkal mu lay liggéeyal yow nag Fallou dara warul la ci kenn loolu sëñ Jéeri waa daan sugoo ko xoon sëñ Fallou ku ne war na laa liggéeyal bu la mënta liggéeyal mu wut ponkal mu lay liggéeyal yow nag dara warul la ci kenn nga mu te jeex ci Touba may mu am mhm. mu bi mhm mu tàggoog sagom ngir bëgg gum bëgg Serigne Touba mm-hmm. li ngay xamé ne serigne serigne sëñ Fallou Mourid Sadiq la gis nga serigne Touba ni def yonent bi bëgg yonent bi bëgg njabootuk yonent bëgg lepp non la serigne Fallou bëggee won ñep serigne Fallou fi ne dafa bëggoon serigne Touba bëgg njabootu serigne Touba gi bëgg lepp lam waxon soxna May rek bis bam ñëwé soxna May diko jangalo jàngaloo xasida mu ne ko dama sonno mag du sonno gone di di ñëw diko ko këll mm-hmm. soxna May na waruñ won ko ginnaaw mu ne ko kay noko ko serigne sëñ Fallou mm-hmm. na ko dal nako li togn yalla di doy war doy war yalla meunta muñ ko togn ca bay lolou ko seigne nako li yalla meuna muñ ci ko togn meunu ko muñ ci ko togn ca bay waxal noko bëgg ko mhm. ma defalel ko non xolal melo yoyu ci warma ji wagar seigne bi ba nopi wagar mbolam jabaru seigne touba ak lepp lu meuna doon li ngay xamé mourid sadiq gu wirit moy xolo sororu touba bi nga xamne ki dak julli ki dak julli moy seigne touba manam ki dak julli parce que koone man na julli man na julli ci doj julli ci montagne julli ci xur waye kabar ci geej gi ahmadou rek kon moy ki dakh julli wa fil yammi salal asr yajri bi jildihi al fulki yabdu rakin khayra sajidin c'est suñ Kabar loolu la wax mm-hmm. kàbbar sujud sujud tammi yek soorool ba jin ko tabaxal mënoon lañ ko tuddé ko meuna julli ba ko meuna wor waye lu seigne Fallu di jangalé mu tuddé ko Cheikh ibrahim Fall Babul Mouridine lan la ci jangalé mom seigne Fallu ku bëgg a tu ci ku mën a julli kii mhm. day def ni ki dawul julli mii mooy ndungoo jëfe ndigal bàyyi tere liggéey joxe sax jaamu yàlla mhm. loola mooy moom la sëñ Fallu di di junj mhm. waxit ne buy roy Cheikh Ibrahima Fall roy kon ci ci ci ci ci ak taalibe ndax amul dara muy roy lu mooy Cheikh Ibrahima Fall de ko wonoon tey mboolem ci biir kër sëñ Touba ci bëgg bëgg bi ak muy dox ci biir kër Touba nekk bu ko mosaa di tuddu lu muy wax sama mag ju bax sama mag ju bax ji lay wax mbollem jabotu Serigne Touba yëpp beut bobu la len serigne fallu don xolé mhm. waye mag ñi andono Serigne Touba yit gis nga nim doon ni ngay xamé ne serigne fallu dafa jeex tak Serigne Touba non la daan wat ci mag ñoñ fi ne bo démé non la meloon ci mam Thierno Ibrahima mam Mor diara borom sham nga xamné jangal nako xam xam tafsir xolé bi mu koy defal jàkka ci Mbàkke dane ab Serigne bu la dé jangal war nga ko wutal alarba kon ba ji gina wutuluma ko naa defal jak dan nak jakka ji mam borom sam man na fay manam ku liggeel yalla dana la fay yonent bi dana la fay seigne touba dana la fay tayit borom sam am na fay am ci ñim andal ko nako yoy man nga fay mu ne ko Fallu ko sikkuwut nga gis kon nam rasé fofa bo démé ci biir kërëm fekk fam mam borom sham bo démé ci biir kërëm fekk fam seigne mohammedul khabbat boo demee ci biir këram fekk fa sëñ Mourou Massamba Diop Sam boo demee ci biir këram fekk fa Cheikh Awa Balla nga xam ne Fallu daa fexe ba di sëñ Fallu di doomi sëñ Touba jaay ko ba noppi di taalibeem sëñ Touba am ngërëm te lu waay am ci sëñ Touba sëñ Fallu mus ca fi ne sëñ Fallu ku ne am na ci 10 ku mën a doon ba am ci 10 pour cent sëñ Fallu foo dem am na fa 10 pour cent maanaam mu mel ni, mu mel ci àdduna sëñ Abdou Diop jërëjëf si Alaaji Sëriñ Gànna Mesere Maxtaar ne Sëriñ Ahmad Ba doy dama koy ñaanalaat bu baax a baax eh, bi ma boolee dama am mbégte lool ndax sëñ Fallou ni nga waxee ne kenn ku ne am nga ci moom 10 pour cent euh, kenn ku ne sax sa kaw sax am nga foto sëñ Fallou bo xam ne boo sax sam xel dal nga xam ne boo ci moom rek ñëpp nag laa wax am nga foto sëñ Fallou boo teg sa kaw taabal boo xam ne boo yeewoo rek sam xel day daal di dal euh, al El Hadj Ndiaye dama ñëw ci yow yaakaar naa fi may ñëwee ci yow sax dafay fekk si ci li sëñ Gana doon wax ni ren temu magal màggal gi ñu ngi ko tuddee sëñ Fallou ak jàmm sëñ Fallou jàmm na bu ñu ko tuddee xar kanamam bii ñu wane ci photo bi léegi ci télévision bi ku ko xool xam ne nitu jàmm ngi jak xam ne loo jak jàq jàq boo ko ne xar kanamam bi wut si ko di nga xam ne nitu jàmm ko koo xam ne dalan waxoon ne senegal Sénégal xam nga danaay faral di waxtaane di wax ne sëñ fallo li mo di chal lam la wax sax lo day yag da nga naan sëñ fallo mi rek noppi ndax kenn ku ne bu bokkut ak yow ci deretit bokk naa ak yow ci pas-pas mba am nga njàqare ham kudul ku dul sëñ Fallou bokk wékkee du ko faj loolu di dafay dak ci dàkk bëggug ndax buñ sing señ fallu buñ waxé ci cheikh modou fadal ne ak jàmm mooy temu magalgi, gi loolu kuy réew mi mba nga yor der war nga am xel mu dal ci né la señ touba waxon ne suma tuddé ci sama réew mi muy réewum ak jamm war nga am xel ci né buñ tuddé señ fallu tudd lenn lu jóge ci bitim réew ñew fi sam xel war na dal señ touba nak mo ñaanam sun borom ci akramani inda khuruji badani mim watani bi na fi ahlil muduni loolu nak day dëggal señ fallu ci téway gi mu dak gi muy dak bëggu señ touba bokku na ci rek dàkk jim ko dàkk ci bëgg a dem màkk ku ne xam ne sëñ Tuubaa loolu lu mu bëggoon la lu mu doon ñaan la dem ba di ko wax ci ak làmmiñam ak ruuxam ak ni muy dundee yonent bi ci ziyaare ko wa huwa alladi anqa jismi an ziyaaratihi laakin lisaani lahu kal xalbi sawaaru yàlla tawfiixal ko mu dem waaye xolam ak ruuxam ak mbindam ak léppam musta jóg ci ziyaare yonent bi sëñ Fallou ñëw ne maa ngi dem màkka waaye maa ngi koy demal xasattu ziyaarata nabil karim bila zadi an cheikh al xadim moo tax sëñ Fallou sëñ sëñ Moussa Ka sëñ Gànna wax na ko léegi ne falil fadli fadlan falaa yu baaxaa ñu ne ko tax mu ne la xat xajja wala ba wasaarataha loolu yaakaar naa na dëggal loolu kon sëñ Fallou lan nga ñuy indil ci sëñ Fallou ak jàmm ci thème bi boo ñu ko résumé nga ñëwal ñu nag ci li nga xam ne ni mooy waajtaayul màggal gi ak lan moo ci yees ren ci li nga xam moom lañ ci jël muy initiative yu bees ginnaaw bi nga xamee ne yaakaar naa ne léegi Kazu Rajab mooy màggal boo xam mooy événement boo xam ne réew mi bitim réew ko bokk sëñ Fallou Ndiaye السلام عليكم ورحمة الله wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Amidoune jërëjëf sëriñ Gana ginnaaw bi ñu la nuyoo bu baax di sant bu baax ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax di jiital ci nuyoo bi ni ñu koy waxee sëriñ Mountakha Mbacké Khadimul Moustapha di ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ci wér. ak mboolem jabatu sëñ Touba gi waaye di ci nuyut suñu sëriñ Cheikh Abul Baraka mi nga xam ne moo toog Cheikh Fadal di ko ñaan lool ñaanal lool mu yàgg fi ci wér ak mboolemi rakam di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo ci jataay bi rawatina Cheikh Alaaji Cheikh Oumy Mbacke Fadal mi nga xam ne moo ñu jiite ànd ak ñun ci plateau bi ca ndëgëni démb mu àndoon kook ñun tuba Touba TV ca Lamp FM di nuyu itam sangu yu tedd yi soxna maam fati juma wa soxna maam fati xaar yàlla ak soxna awa gajaga di seenub taalibi ak ñeeram taalibi yi nga xam ne dinu fi nekk ñëpp di nuyu itam ñi nga xam ne fi mbooloo mi liggéeyal cheikhul xadim cheikh mamad fadal ci nekk fii ci dakar ak mboolem képp koo xam ne nekk foo mën a nekk cay seetaan rek ca bis bi doy la ca nga bëgg ñu ngi lay nuyu euh, am li nga wax résumé na lépp ndax fi nga dugg ak moom ci sëriñ Touba ak sëñ Fallou ba dugg ci ak taalibeem dafa ñëw ci lii nga ma laaj léegi muy sëriñ Fallou ak jàmm ci biir waxi sëñ gàmm sëñ gànn wax na ko kon tem généralu màggalu kaso Rajab ren bu ñu ko defee ak sëñ Fallou ak jàmm kon li nga wax mujj wax léegi dafa mel ne ndax sëñ Fallou dund na ko liggéey wax ci sëñ Fallou nak dafa jafe lol yomb lol ma sama mas gi wax ci dalen di jafe ndax dañoo amut lumay mom bëggun lumay mom lolé mu waxon ne ci bayitam yi niko ko sëñ Gànna waxon ya ra'iman misla sayqihi mahlan fa lastatraahu man bu don wayat damay jëlat bayit woowu jëbalat ko ko damay wax ne kon moom dafa waxoon ne kuy wër ku mel ne sama sang bii mahalan defal ndànk sa traw doo ko gis mukk waaye may itam damay wax ne kuy wër ku mbër mbër mel ni Cheikh Modou Fadou defal ndànk doo ko gis feneen kon bayit wa dafa dil si waat ci moom la mu waxoon itam ci Serigne Touba ba tey ne chaf ko du mooy li xubbil xadimi fardan araw bëgg sëriñ Touba jar na di tuur ay rankooñ damay delloo siwaat bayit bi ci moom bëgg sëñ fàllu jar na tuuri rankooñ kon dafa mel ni dafa mel jël sëñ Touba doon ko way way yëpp wëlbatikuwaat duggaat ci kawam ci biiram kon sëriñ Fallou mooy jàmm mooy lépp kon sëriñ Fallou day nit koo xam ne nii damay wax jëmm joo xam ne nii lu ci waay duy rek danga nga caa duy tuuti géej la géej moom da dem yor sa battu di tànk boo tànk bu pare day mel ni laaloo géej gi loolu mooy sëñ Fallou li suñu am wax léegi ne bëggeel gi dafa toll ci nit ñi foo xam ne nii ku dugg ci sam néeg wala sab lal wala sa bopp lal doo fu fekk benn photo bu mooy photo bi sëñ Fallu photo bi tamit lan la lay représente sab ñaanukaay saa boo xëyee ne ko jàkk ne ko maa ngi kon damay jàpp ne yàlla na ma yàlla jéggal bu ma bañoon a bokkaale dama ne dafay taxawaay taxawaay sunu borom ndax ni nga ne asalaamaaleykum ci julli tàllal say loxo yàlla dafay mel ne boo ne salaamaaleykum wala nga wàcc sab lal jàkkaaroog sëñ Fallou bala ngaa def dara dangaa ko ñaan ni nga koy ñaan taf li door a génn loolu mooy sëñ Fallou ci sëñ Fallou li nga ko waxee léegi ñépp a ko moom muy xaadir muy tijaan muy laayen muy céeb ba ci chrétien maa ngi nettali rek barki démb ci interview bu ñu ma wax bu ñu ma defaloon ci defoon ci Touba ci Ndindi TV may wax ne dama am benn bis ma tukki dem dëkk bu ñuy wax jiwaalo toog fa ak yàlla def ma am waxtaan ak genn kilifa di waxtaan ak moom ba mu yóbbu ma ci jàngu bi ki nga xam ne moo jiite jàngu bi ma dugg ci église di waxtaan ak moom ñuy waxtaan ci sëñ Fallou ci ay xar baaxam ak lu nekk booba maa ngi def ay gëstu ci sëñ Fallou ba am lu ma ci bindoon lu bari li ma koy nettali yu bari di ko ci nettali ba yàgg wax a wax ba pare kilifa gi ne ma yéen murid yi daal xamu leen sëñ Fallou ma ni ko ah lu tax nga wax loolu mu ne ma li tax ma wax ko daa am fu ma ko teg ma ne ko foofu nga teg laa bëgg a xam parce que man damay gëstu ci yéen euh, sengoor dafa amoon ak sëñ bi lu mu lu mu séq ak moom ma ñëw ba jiwaalo am lu ma fi war a gëstu ci yow kon suñ ma indee ci yow may waxtaan ak yow dama bëgg nga leeral ma loolu mu ne ma li tax murid xamuñu sëñ Fàllu ma ne ah mu ne ma sëñ Fàllu dafa amoon ñun dañoo amoon problème ñun chrétien yi ma ne ko ah mu ne ma problème bu rëy boo xam ne nii problème bi jaaxaloon nañu fu nekk dem nañ fa problème bi réglé wu ba nga xam ne problème bi jaaxal nañu lool nee na cardinal ne ko nañu jóg dem ci sëñ Fallou waxtaan ci ak moom nee na moom man mii ca délégation ba laa bokkoon moom wax loolu nee bi ñu demee ñëwee Touba. neena seigne fallu dafa jek jek rek ne len ñoo gan yooyu di ñew na ñàkk si maanaam ca boobu yëg waxu annoncé guñ ko kenn kon mom jek na ñi jog mu ne gan yooyu ñew bu ñewé na ñàkk si bi cardinal tiandum ñewé ñom ñep ñu bok ag tok waxtaan neena problème bi mané ko problème bi lan la mu ne loolu mu mënu wol ko wax problème bi dama lay léral rek li am mané ko problème bi wa bi ngeen àggee nak neena ñu tok ak seigne waxtaan ak mom ba nopi wax ku li leen yëkkati nee na bi ñu ko nettalee problème bi mu ne ma sëñ Fallou ci ñaari minute la réglé problème bi ma ne ko ah mu ne ma ñaari minute la ko réglé ci problème boobu ba Fatick fu ne mën na faa dem waaye bu réglé wul nee na ñu ne tekk ñoom ñëpp jaaxle mu ne leen ma xamal leen leen tey waay xanaa xamul leen ne yonent yàlla Isaa lekk na cere awa bu so wallahi lazim moom wax lii nee na ma ne cekk ne na ko waaye xam leen ne yonent yàlla Isaa mu ne lekk na cere awa bu so nee korok lañ xamne kon sëñ fallu mo yonent yalla Isa mo yonent bi te ndax problème bobu koku yonent yalla Isa rek ko na mën régler lolu lolu mu wax mu netti limako kérok xawna fa daanu sax maniko ah, li de jaaxal na mom waye nak problème bi la bëgg nga régler mu problem problème bi la ko wax ba légui waxuma problème bobu kon mën nañu wax ni sëñ fallu moy jamm ndax jamm jojé motax mu régler len seen problème bobu bañ nek ci jamm tay ki may wax mi ngi way dégg xamna turam ak yëpp mi ngi genn ci radio yi di waxtaan Ah, kon señ fallu jàmm moy leppum ndax kep ku bëgg am jàmm wala nga am problème wala dara wala nga fièvre wala dara dañ naan tafli ci juroom ñaari señ fallu loolu moy kon bu kene ne magalu ren gi dañu jël thème général def ko muy jam. kon euh, dafa melni lima waxon légui rek jàmm rek mo ram a nak motax señ Gan señ euh, Ahmed ñu ñew ci li nga xamne moy suñu sunu programme ren ndax da nga ni. yan initiative ak yan lan lu bees ci màggalu ren chaque année rek màggal gi day gën a yokk di gën a rëy waaye comité d'organisation bi ak sëti sëñ Fallou di ko gën a rëyal ñoom it loolu moo waral ren jii te ñu jàpp chaque année ñu jàpp ci kàngam yi nga xam ne ñoo nekkoon ah, ni ma ko mën a tuddee ay saxaaba laa leen mën a tuddee sax àndoon ak sëñ Fallou di liggéey ñu jël ci ñenn tuddee leen bés dem fa jagleel leen ko waxtaan ci ba fii may wax ak yow nii bi ma mujjee jokkoo ña nga kër sëñ Birahim Ndiaye mi nga xam ne mooy papay sëñ Ndiaye Guédé ci kenn ku ne xamoon ne sëñ Ndiaye Guédé ak sëñ Fallu niñ meloon fii mu ne ña nga fay dundal guddi gi comme niñ koy dundale fii di fa waxtaane seen diggante loolu lañ jëlee ko def ko at yi yëpp ba ren nag ñu tànn sëñ Birahim Ndiaye moomee boole ci sëriñ na Diaw kenn ku nekk xam ne sëñ na Diaw mi ngi demoon ak sëñ Fallu muy sëñ Mat Diaw paxa waajuram jëlaatam itam sëñ Ousmane Bousso ku ne sëñ bu Bousso rek xam nga kan mooy sëñ Ousmane Bousso digganteem ak sëñ Fallou ñu jël ñetti mag ñooñu war ko tëjee ji Daaru Salaam ja nga xam ne fa la feeñee woon nga xam ne fa la commission bi ànd ak sët yi ak euh, euh, comité organisation bi war a tëjee ji màggal gi ca Daaru Salaam thème yooyu la dell kenn ku nekk ñu jagleel la bis kenn ku nekk sa bis def nga ko bisu sëñ bi Bousso jàll na waajtaay wi bésu sëñ Thierno Diaw jàll na fii may waxee yow bésu sëñ Ibrahima bu sëñ Ibrahima Ndiaye ci lañ nekk loolu mu bokk ci programme yoo xam ne dañ ko dugalaat ci biir màggal gi ngir bëgg a yaatal màggal gi ñëpp xam sëñ Fallou xam lu mën a doon loolu itam thème yañ fa def yëpp mooy thème bi sëñ Fallou ak jàmm moom lañ jox ña fay waxtaan ñëpp kenn ku nekk waxtaan xam naa ne sëñ gànn dana dellusiwaat si sëñ Fallou ak jàmm sax ah bu loolu wéyee tamit ci ba tey muy am am yoo xam ne sëriñ bi daf ko waxoon bu ma agsee fii naa ko jottali bokk na ci ñu wax nan lañuy ñuy màggale ndax nit ñi dañuy jóge fii dem ba àgg màggal du forkoroor màggal du leen màggal la sëñ Abibu mu sëñ Fàllu waxoon ba ñu jógee ndar bi ndabi turandooy sëñ Fàllu yu yët ko mu ne yéen yéen a ngi màggal ndax màggal de weesuwut lii jàng alxuraan jàng xasaayit bernde ca yéen a ngi ci kon nag loolu la sëriñ bi xam ne loolu mooy màggal moo waral moo wax ne képp kuy màggal si ak mana don, a doon bala nga magasi bo mané jang jàng alquran nanga ko jang ndax serigne Fàllu alquran mo leppam serigne gann wax nako ko ku dem ba bind ñaar fukki kamil ak juróom-ñett kooku alquran rek moy se lepp ci alquran lay dëkkandoom ne serigne touba waxe won ne alquran moy sama téré mo mooy sama docteur moy sama lepp non la serigne fallu jappé won alquran motax serigne bi joxé ndigal ne kenn ku ko man ku nek na nga jang kamiru alquran def ko addiye serigne touba addiye yonent bi fas leen fasaane leen ci so mané lu këppi batay le waxi daara yek yépp ñu maase ci jang ci ndax alquran moy lepp lolou itam lim ci djublu moy ñepp xam serigne fallu alquran moy alquran ci xam bis bi bisub ñaan la bisub jang alquran la lolou mo waral tam batay mu wax ne ci bisu magal ga dafa joxewaat ndigal ren kané ci tante bu mag ba dañ ko tante ngir alquran tante ko ngir khasaayit tanku ngir waxtan ci serigne touba mo waral mu wax ne am na ñu fa teg ñoo xam ne sëñ Fallou si la Dramane sëñ Fallou si la euh, euh, Fallou Ndiaye Diop ak sëñ Fallou Diaw ñu yor lépp luy jàngukaay ngir dañoo dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg sëñ Fallou xër ci moom ñoo xam ne dañuy déplacé fii guddi màggal gi ñëw Touba wër xabru ba dem ca penc ma dëppaan ñibbi waaye ñooñu sëriñ bi dafa bëgg ku ca ñëwati am foo dal na dugg ca mbaar ma ci tànt bu mag ba ca bunt ba da nga fa fekk alxuraan da nga fa fekk xasaayit dang fa fekk itam njàngum alquran njàngum xasaayit mo nge kenn ku nek mën ta nek ndax lolu moy dundal guddigi ci alquran ak ci xasaayit mu bëggoon ne ne buñu ñëwé fi nañ ko léral ba képp kuy dem mana wacc xamné fofu jangou kay la bo xamné def nañ ko mu waxone itam ne dafa am lu mu bëggoon ñu fatali ko moy nit ñi dañoo bëgg xër ci señ bi lool ba nga xamé kenn ku ci nek da ngay tok bu ndap tok bu lu ne andi ko bëgg ka seene señ abo gis ko waye kenn ku ne xamna ni dana khat khataay bo xamni ni du meuna gis dab yëpp mo sakku ci nit ñi nak ne kep ko xamne ne meuna nek ndab lo togg bo ñewé amna kum fa tek muy kuñ suñu wax suñu abdul mbay kenn ku ñew nako ko jox ndabam dana bind sa tour ba amun yene ak man gi dana xol ñu nak ndab yépp way mënu ko ñu dimbulé ko ci ndab yoy ñu ko jox suñu abdul mbay ku ci nek ku joxé ndab dana ko bind inshallah allah dana ko xam loolu tam mu neewon dafa bëggoon ñu fatali ko nit ñi ngir gis nañ ne am na xam dañuy téye seeni bool ba nga xamne wax dëgg yalla jaadotut ci loolu dafa metti mu bëgg nag ñu ñu di ko jox ñooñu mu waxoon itam ne ba tey sas yi nga xam ne toppi na ko joxe ko nga xam ne day waajal addiyee yi nga xam ne moom la ñu yóbbu war a yóbbu ci sëñ Touba nee na ta tàmbaliwaat nañ ko mi ngi koy laaj nee na képp ku jot sab leetar nga waajal addiyee yi ñu addi yi nga xam ne waa Cheikh Modou Fadal war nañ ko yëtal ki fi nekk sëñ Touba nee na loolu joxe na ku jot saw sas itam nga xam ñu waajalaale addiye yooyu ñu war a ci kër sëñ Touba loolu itam sëriñ bi dafa waxoon buñ ci agsee nañ ko leeral waxe tamit turandooy sëñ Fallou yi niñ daan taxawee ñu taxawee ko ci ndab ya ci togg ya ak lépp lu mën a doon ndax sëñ Fallou bisam dafa yaatu bis ba nga xam ne ca CRD ba lay tàmbulee di baawaan ba fi mu toll nii prison yeeg ñëpp dañ ci nekk ndax fàllu yi seen ndab yi ñu togg xajut ci biir dëkk ba dañ koy tasaare ci hôpital yi tasaare ko ci prison yi yëpp xam ne bisub sëñ fàllu ñëw na loolu itam ñu ngi soññaat fàllu yëpp kenn ku nekk nga taxaw sa ndab na nga ko taxawoon ak na nga ko daan taxawee nga taxaw ci léena nag fàttiwul soppe yi ndax fi mu toll ba fii may waxee ñëw ci ngoon gi daayira soppe yaa ngay ñëw su ku nek ngay fu ne daayira nga fa joge fo yakane ne daayira du fa joge daayira nga fa joge ngir sopp seigne fall ñu tudde len daayira soppi ci ko ñew kenn ku nek saw tour ko wax rek mu ne la soppi seigne fall bi nak soppi neena mi ngi len di santat di len geureum di len itam wat ñu gëna jappat waye dafa defon at mu nek mu jël dara jox len ko ngeen andi ko ngir muy materiel seigne fall na nga ni daaw dafa waxon daayira soppi buy ñew na nga andi cin ak ak ak ak ak nu cin ak euh, inde ak ak ak kuddu falilahi alhamdu andi nañ ko ba mu doy sëkk sëriñ bi nag nee na ren jii dafa sas soppe buy ñëw daayira bu mën a na nga andi bool ak kubéer ngir jox ko mu addi sëñ Fall loolu lépp lu mu ci jublu mooy matériel bu sëñ Fall ndax sëñ Fall warta wut dara warta ti fenn dara loolu lépp mooy yoo xam ne nii ay fàttali la yoo xam ne nii sëriñ bi fa waxoon ne bu ñu ñëwee nañ koy leeral euh, nit ñi nga xam ne ay pèlerin nañ cay ñëw fàttaliwaat nag li nga xam ne ginnaaw bi ñu waxee ni ma ko waxee thème général bi nga xam ne tasaare nañ ko ci eh, kër yooyu war leen ko di ko doxal dafa am itam conférence bu mag boo xam ne nii sëti sëñ fal yu ñoo koy def buñ ne gannaaw suba la ajjuma lay doon moom itam conférence boobu tempe bi ni ñu ko waxee mooy thème général bi rek sëriñ fàllu ak jàmm waaye dañ ko tuddee mbër mu mag moo xam ne kenn ku nekk xamee woon na digganteem ak sëñ fàllu muy sëñ Mat Jóob Masamba moom itam moom lañ tuddee bis bi ren kenn ku nek xamna na ne war na koo magal ngir julli yu juroom ndax bi yonent bi ci la rañane won ci la ko yalla rañane won mu fekki ko bo ci suba boo ci alquran yalla ngi koy wax subhanallahi disi asra bi abdihi layla min al masjid haram ila al masjid al aqsa kon nak bis la bo xamne julli rek waral na rawati na seigne fàll mi nga xamne mo fenc guddigo kon ñi ngi sante ñëpp di gërëm ñëpp di téeru ñëpp nak te xam ne nag màggal gi moom rumeur yaa am ak lu ne am waaye maggal gi fa siine nañ koo màggal ngir jàmm rek na ñëpp ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah ne na ngir mu li nga programme bi ak li nga xam ne euh, mooy disposition yi jël ren ci màggal gi ndax Kazu Rajab ku ne xam na ne at mu nekk mu am ay amélioration nga muy Cheikh Fadal muy Akhfadi wax deug yalla ñuy liggey liggey bu am solo ci xam xam ci defar ay téré ci tuddé wat mag ñi nga xamné dañoo andon ak sëriñ bi diko taxaw taxaway bu am solo ñu di leen ziaré baaxa baax mbolem fusatu cheikh abdul fadal nek ñi ngi lay nuyu di la ziaré di nuyu baax euh, ak ziaré cheikh mamadou murtada ibnu cheikh mamadou fadal diko ñaanal mom itam sun borom yagal ko fi lool muy seigne murtala juma di ko xamne ko safo tele bi la wax deug yalla ak mbollem ko xamne nek yaangi yëngu ci serigne bi di ziaré sunu yaay sunu badjan Eh, sum serigne muy soxna eh, mamati mbacke mom cheikh mahdoul fadal diko ñaanal mom tamit sunu borom defal ko wër guddal aw fanam waye di ziar suñu nijaay cheikh hat mbacke mom Cheikh Abdoul Fadal muy Serigne Abdou Lahat ambassadeur di ko ñaanal mom itam ci taxaway yu am solo yi ak di ziaré di di walé bax serigne Galas mi nga xam mom la Serigne Ahmad Tegon, loxom ci coordination bi eh, serigne fallu mom it mu taxaw ci taxaway bu ama am solo di xamné serigne fallu ñor nako ko lool ci eh, liggéey bi eh, serigne modou damay ñëw rek ci coordination fédération yi nga xamné ni ño nekk ci dakaru yaakar na né at mu nekk plateau bi ñokay and at mu ne sax bu ñëwee buñ ko né day wax mu ne noy di wax ndax euh tubaarkàlla ñepp xam nañ xol bi ki ci né Eh, muy li sëñ gànna wax léegi rek ne bëgg fàllu yu moom man gëm naa ne ñoom ca ca VIP la ñu ne ca kanam la ñuy ne ndax boo leen xoolee da ngay xam ne eh, li ñuy def sëñ fàllu rek a tax def ginnaaw bu ñu amee mbégte nag bu baax a baax eh, ndeysaan sunu yaay yi boo leen xoolee xam ne sëñ fàllu rek a saf waaye ku sëñ saf nag da ngay saf ñëpp rek su ko defee sëñ Modou ñu ginnaaw boo nuyoo rek dañu lay bàyyi nga wax ñu tamit ci fédération yi ak coordination bi nga xam mooy am ci Ndakaaru nan ngeen ko waajal yéen tamit balaa ñëwaat ci sëñ Ndiamé door dem ci sëriñ bi. jërëjëf sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu sëñ am ni ko waxee rek gannaaw bu nu nuyoo siyaare Cheikh Mountakha xalifa général de Mouride di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di siyaare sunu yaakaar tey ëllëg muy Cheikh Abou Mbacke Fallilu moom ak njaboot ak sëñ Fallou Mbacke gépp ñu ngi yëkkati sunu nuyoo ak sunu siyaare di ko teg ci jëmmam jii ñu fi teew teew ci barab bii ñu wóor mu ne mooy moom muy moom muy sëñ Cheikh Oumy moom sëriñ Fallilou sëriñ bi ñu ngi yëkkati suñu nuyoo ak sunu siyaare di ko teg ci sa loxo nga jottali ko njaboot ak sëriñ Fallou Mbacke gépp bu ci jógee ñu nuyu suñu kilifa yi suñuy waajur di soxna maam Faati Mbacke isin ak soxna maam Faati xaar yàlla ak suñu waajur soxna Awa bu fi teewee ñun wóor nañu ne képp koo xam ne kii yaa ngi yëngatu ci ndakaaru foo mën a nekk Soxna Awa Gadiaga bu fi teewee te yóbbaale na la ndax lii fi sosu di daayira bi di mbooloo mi liggéeyal Sëriñ Fallu ci région de Dakar kenn njëkk ko ci kenn mënu ko ci kenn mujj ko ci ndax ci ndigalal sëñ Moudou Moussa Mbacke Fallu lañ ko amee woon te képp ku mas a ñëw ci kër gi wala nga yëngu leen lu jëm ci sëñ Cheikh Moustapha Mbacke Fallilu ci soxna Awa Gadiaga nga ko jaar la boo ko fekkee lépp loo ci yéene woon wala nga bëggoon ko ca dana ko ànd ak yow ba nga am ni ñu ko bëggee woon kon nag buñ ko fekkee ñu koy siyaare di ko ñaanal di nuyu itam ñëpp ñi mbooloo mi fi teew ñëpp góor ñi ak jigéen ñi di yëkkati nuyoo boobu di ko teg ci loxoo sëñ Modou Mbaye mi nga xam ne moo jiite fédération daayira yi di mbooloo mi liggéeyal kër sëriñ Fallou moom mooy jawrin ji ñun sëriñ bi dañoo teg fi seen kanam ba dañoo booleeg ñoom pour di ñu yónni ci ñoom ñuy dem ak sëñ bi di ñëw ci ñoom waaye moom moo jiite mbooloo mi liggéeyal kër sëñ Fallou kon nag sëñ Modou ñu ngi suñu kàddu ak suñu nuyoo ak suñu siyaare di ko teg sa loxo nga jottali ko mbooloo mi yëpp goor ñi ak jigéen ñi ñew ak ñi ñëwut di bëgg at bu baax ci señ am ni ko waxe rek ci jotay bi jotay bi at mu jot ñoko daan and diko téwé waye ren nak dafa am leneen lu ci bëss lo xam li ñi ngi koy santé Cheikh Abou mbacké falilu mi nga xam mi mo mom bis bi te teg ko ci loxol ay ay ñim ko bokal Cheikh Basirou euh, ak Cheikh ak Cheikh Abdou Fata ak señ murtala ak Cheikh Ahmadou Badiou mi nga xam mo moo jiite liggéey bi ak mbooleem sëti sëriñ Falliyu ak turandoo sëriñ Falliyu ci turu Alaaji Njaay mii ñu ngi yëkkat sunu kàddu ak sunu nuyoo di leen ko jottali di sant di bég bu baax ci jotaay bi daa nañ ko def naka jekk waaye ren nag ñun waa ndakaaru dañ cee amaat beneen mbégte aku sas mbégte la sax waaye ab sas la aku soññe ndax bis bi sëñ Moodu moo ñu ko santoon na waa ndakaaru su bisab sëñ bi jotatee na ngeen dajaloo fii ci ndakaaru def convoi ba mu ñu ko waxee 1993 ba léegi at mu jot ñu ngi góor góorlu mu dimbale ñu ci fekk ñu ca defal ñu ci lu kawe suñ jot ba at mu jot saa mu jàllee rek ñu ne li am ren musu fee am kon nag ren su la beres dolli koo ci ñi koy def ñu ne nañ ko indi fii ci tubaab Patte d'Oie ñëpp teewe ko daayira yëpp teewe ki kon loolu ñun mbooloom Ndakaaru mi lañu kàddu ko ñu sëñ bi waxoon yeesalaat na ko ci ñun suñ ko yëg suñ ko yëgut benn soññee bu gën a rëy bisab tey bii ci ñun waa Ndakaaru ak mboolo mi mënuñ ko amati kon nag ñu ngi ñaan képp koo xam ne kii yaa ngi fii ci Ndakaaru di soppeb serigne fallu di talibam di yaakaram bis bi ran nañ ci takkuwaat def buñ ci doon def benn ñu def ci fukam ndax li kat am la ci ñun sëñ cheikh li ngeen ñu defal yeesalaat ñu digal luñu ñu sëñ Moudou mbak fallu fa yalla na fayal ñuko ko yeesalaat digal luñu Cheikh Mouhamadou Lamine bara joxoon yàlla na yàlla fayalaat ñu ko waaye ñi fasati and ak sëñ abo mi ñun ñëpp ñi ñaanal ko yalla tak suñu deg fasiyena and ak mom ci liggéeyam sëriñ Fallou bii nu mu ko bëggee ñu defee ko nu la cay suñu ba mu ne nii laa ko bëggee woon nii la ko sama mag yi bëggee woon defal rek ma ko noonu kon nag asooña la ci ñun kon ñu ngi ci woo ñëpp leen xamal ne buñ nee suba la la ñu war a daje fii ci Patte d'Oie daayira yëpp daje fi ñu def convoi ànd ak convoi bi jiit la nañu ko sëñ bi digale woon ba dem ci kanam sëriñ bi jébbal ko mbooloo mi nañu ko sëñ bi waxee woon kon ab soññawaar lañ ci soññ ñëpp di ñaan ci barkeb sëriñ Fallilu ni ko sëñ Fall waxoon rek bisab sëñ Fall moom ja attan lépp mën na lépp ñu ci ciy ñaan képp koo xam ne kii yaa ngi ci réew mi ak bitim réew ak foo mën a nekk te dégg bisab sëriñ Fallu te yëg ko yàlla na yàlla def ko muy sa saafara di sa kiiraay ci lépp loo xam ne day day lore wala muy doge ci ci réew mi ak ci bitim réew ak fu mu julli nekk ak taal bi ñu koy fas ci bisab sëriñ Fallu bi di ko ñaanal ñëpp yàlla dana ko ci yàlla defal di nuyu di siyaare itam nag sëñ Gànna mi nga xam ne mii wax dëgg yàlla moom itam képp lépp luñ yëngatu ci kër sëñ Fallou rek soo ko gisee sax xel ma day dal ku bëgg sëñ Fallou la moom itam day wax ne nii rek waaye mosuma dégg benn waxtaanam bu mu waxtaan boo xam ne bii du rek dana la wax sëñ Fallou loo xam ne li yow boo ñibbee doo mën a nelaw kon nag sëñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla mi mën a taxaw yàlla na yàlla taxaw te wéral la jigéen ñi soxna yi nga xam ne yi yàlla dañoo boole ñoom ci ndakaaru itam ci tur ajaratu Faat Coy nga xam ne mooy soxna sunu waajur Alaaji Seex Ka ñu ngi leen soññaat yéen ñëpp limi ci mëna wax dal moo ñun wa dakaru li ñu def fi tay ab soñal ci ñun mënuñu mënuñu mënuñu wax lu ëpp fi am tay kon nak ñun ñëpp nañ takku waat fas ko yene ni ko sëñ ñu ko nonu di ci soñaar tam nak ñi nga xamna ñi ñoy autorité yi nga xamna ñom lañ nekkal fi ci dëkk bi tañ daan japp ci bis bi di jàppale mbolo mi jóge fi di dem ba ci di dem ci magal ga ñi ngi leen ci soññaat nañ ko daan defee ak taxaw ak jàppale ga ñi ngi koy ci kaddu sëriñ bi di di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ubbee loolu ba leneen li nga xam ne lii moo ci topp ci organisation bi ñu dafa am ñu ko bokkal ku mel ne alaaj njàmm danañ sànnu kàddu ak sëriñ Modou Mbaye li ci des nag ñu bàyyi ñu àggale ko loolu mooy organisation ndakaaru bi sëñ am suñu xol seet na bu baax a baax a baax ñu ngi siyaare itam suñu kilifa sunu xarit sunu kóllëre muy alaaji Mbàkke yu fay nga xam ne suñu diggante moom moom mënuñ cee wax kenn ku ne xam na ko bañ naa ko ba sax yenn saa yi damay xaw a sax seenoo bu ma ko fekkee masaalik bu ma gisee ndeysaan cër ba ma jox te xam naa ne sëñ bi rek tax te ak ak baaxam kon nag ñu ngi koy siyaare yéen ñi nga xam ne yéen a liggéey ak moom itam te nekk moom yàlla na yàlla jàppale leen gis nañ ni ak ni ngeen taxawoo kër ngeen ñu safoo mi mën a fay yàlla fayal jëlu suñu xool sedd na ci yéen bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf eh, sëñ Modou ñu ngi koy gërëm bu baax a baax eh, ci kàddu yu am solo yooyu muy koo xam ne moom tamit taxawaay bi lu am solo la ci am eh, ñëpp di ko bégee rawatina njabootu Cheikh Abdou Fadal ngir taxawaayam bu am solo yaakaar naa ni waxtu wuñ fi man waxtu ñu wootee daayiru turandoo yi xam nga ci laa bokk eh, suñu wootee ci réunion ci kër sëñ Moutiane damay kontaan lool waaye bu ñu sama kër nijaay du ma am mbégte ndax fii moom tubaarkal la eh, kër gi day neex lool ba nga xam ne lay don te lépp sëñ Fall rek a tax sëñ Jaame dama lay bàyyi rek nga sànni ciy kàddu eh, xëy na lu mu tënku tënku bala ñu ñu sëñ Modou Mbaye ndax nyu bëgg bu ñëwee ci sëñ gan ak sëñ bi rek ñu mana dohan doxal li nga xam mooy jotaay bi mën a tëj li des jotaay bi dama lay bàyyi rek nga ñëw ci ay kàddu ci wàllum organisation ak waajtaay bi bismillah bismillah eh, ñoo ngi leen nuyu kenn ku nekk turam ak santam di ci jiital sëñ cheikh ummi mbàkke moom sëriñ falilu ak soxna maam faati bu ñaari tali ak soxna maam faati mbàkke bu xaar yàlla di ko yóbbante ci sëñ baaraxuma di ñaan moom it yàlla na lu fanam ak bàyyi seex ñang di ñaanalit mag ñi nu bokkaloon nekk di liggéey ci tool sëriñ fàllu bi ñoom it yàlla na seeni Euh, di ñaanal sëñ Muntaxa xalif général des mourides yàlla na fi yàgg ci wér ak sëñ Abo ak njabootuk sëriñ Fàllu gi yëpp ak nun taalibe yi mel ne liñ ci waroon a wax li ci ëpp wax nañ ko ba nu sante yàlla di sant sëriñ Modou Moustapha Mbacke Fallou mi nga xam ne jataay bii mën nañ ne moo ko waral ndax sëriñ Fallou rek la doon dund ndax xam ngeen ne mbar mu toll ni, kuko def ci bir ndagaru def fi keur gu toll ni bëgg serigne fallu tax nga ne ku fi nekkal serigne fallu ya ko mom du luñu ñu du lenn ba àddinay tukki keur serigne fallu lay don bëgg serigne fallu defe naa ne fofu la commencer fofu la yam ne itam woonu soxna wa gadi mi fi joge ak aladji Modou Mbay mi ak uh, Modou Ngom ño fekke jotaay wa xamal leenu day man de buma sañon ngeen soow ci radio bi ñepp di leen deg ndax damay dégg ci rajo bay dégg jàngi pël ci duma dégg dara sëriñ fallu ma bëgg bis bi bu ñëwatee kuyub taalibe di xarit di soppe na ngeen jël ay oto euh, fu ngeen romb ñu xam ne tey la bis bu kër sëriñ fallu moom a gën a loo mën a am ndax nit ñi kër fu ñu gisul dara ne dara nekku fa ci man sëriñ fallu rek ma ñor moo tax bam nu ko waxee ak léegi at mu nekk kuyub taalibe di soppee di xarit waaye ko julit wala mu xam ne sopp nga sëñ fàllu rek fu la dégg jaral nga ko dem fa kon loolu day mbir moo xam ne dañu amu sas ci sëñ Modou ko daf ñu doon wax ab taalibe yàkkamtee julli amul njariñ def ndigal rek am njariñ ci moom kon danoo am ndigal lo xam ne sun ndigal nun wa Ndakaaru ah yaakaar naa ne buñ ne suba la magal ñu déparé fii ay motar yoo xam day am sécurité bu doy ba dem Touba defe naa ne go ku ku ca dem dem nga ci ndigal ca doo nu bëgg ah, ren mboolem koo xam ne kii sëriñ fal nga yaakaar waaye nga taalibe bëgg nan mbooloo mi nu mu doon mel na ko raw ndax ndigal kët ca la taali aajo yi taalibe di fajoo nu bëgg nun ñëpp nan leen takkaat sunu ndigg boolewaat di gëlëmi transporteurs yi yaakaar naa ne loolu Alaaji Modou bay dana ci dem ñu bëgg liko commencé bis nek tay ji buñ fi joggé suba dimanche mati job mi laaj yi mi ngi fi tok ci renu dañu bëgg téla dem dañu bëgg lum lu naaje naaje 9h fekk nu fi ndax jamono ji dafa tang légui mu bëggono mëna téla dem bëggit président daïra yi nga xamné yi ak soppé yi ku bëgg dem na nga téla ñew ndax chaque année dañ fi tok di dagay individuel ndax képp ku ñew ngir jëmi señ fallu dañ la bëgg yobbu tuba ci duñ la fi bayyi nu bëgg nak ñepp nañu téla ñew dagg seeni i su ko defee 9h oto yi mën a départ fii nu teel a dem ci kanam sëñ Abo Mbacke mu ñaanal nu ba déwén nu delluwaat ci liggéey bi loolu daal maa ngi koy ñaan mboolem kuy taalibe wala nga sopp Serigne Falilou nga ñëw di ñaanalit sunu waay jur wi fi jóge léegi soxna wa xam ne moom Serigne Fallou rek ko ñor ak sëñ Modou Moussa Mbacke Falilou bañ na ko Baye Fallou Baye Fallou Serigne Modou Moussa Mbacke Falilou lañ koy tunde ndax dañ daan def cay jamono. mo daan dem fay mbollem ci radio yep yep yep yep moy fay nun daaw nu génn deureum bu paré né dem leen ci radio bi ngeen def seeni en première ak seeni woote niko ko bi bëggee bu ngeen paré dem la ca dess man makoy fay kon loolu foog ñu sant ko gërem ko di ñaanit mbollem talibé yi euh, sëñ Cheikh Oumy dana ko ñaan mbacké yow fi sëriñ Falilu ndax ndaw lu né dara jey ko ko yoni la yor kon na nga ñaanal talibé xewul yok lool ñaanal ñu it ñepp dem ci jamm ñew bant sax bu mu damu xam nañ ne boko doge ci saway jur dana am inshallah ngeen bal ñaq wa salam ñame ñing koy gëreum bala ñuy dem ci serigne modou mbay euh wa serigne moussa jañ suñu wajur yi nga xam mom sa fep télé bi la serigne moussa bismillah rajim bismillahir rahmanir rahim barkib serigne abou mbacke mu serigne fallou khadim rasul xamna kaddu yi dina gattu li ñuy wax rek mooy sunu kilifa ak sunu mbokk taalibe yi nga xam ni te bëccëg ba léegi ñu ngi fi ndax ni plateau bi demee yéen ñëpp xam ngeen ko wane na diggante borom jenne ak sëriñ fàllu moo tax ñaar ñooñu tey ñoo fi bokk def plateau fii ci biir kër sëñ fàllu euh, kon Cheikh Issa Dieng wax dëgg yàlla waa këram def nañ fi palaato su fi waa kër sëñ fàllu defetee plateau loolu lu yàgg la seen diggante ñoom ñaar ñoo xam leen rek suñu kilifa yi teew na fi alaaji Maas Diaw mi ngi fi alaaji Mor Mati Diop mi ngi fi Serigne Ngagne Thiam mi ngi fi Serigne Mbacke Diop mi ngi fi alaaji Ndiogu Malick Dieng mi ngi fi alaaji Ibrahima Diagne mi ngi fi alaaji moor Diagne mi ngi fi alaaji Modou Ngom mi ngi fi alaaji Ousseynou Silla mi ngi fi sëriñ Fallou Gueye mi ngi fi Serigne Malick Tine mi ngi fi sëriñ Papa Dieye mi ngi fii Alaaji Badara Diop mi ngi fi ak yeneen mbokki taalibe yoo xam ne dañoo nekk ci ginnaaw waaye ne ku nekk jàpp ni rek bëggoon naa la tudd soxna itam ñëpp ñëw nañu ajaratu fàttooy mi ngi fi ak daayira yi soppey sëriñ euh, Fàllu mbooloo mi diggéen sëriñ Fàllu jigéen te suba ba tey ñoom ñëpp ña ngi fi kon loolu rek lañ ci amoon information di gërëm itam ñu toog ñëpp ndax organiser dafa metti te lii ñun ñoo ko doon jokkoo di ko lijjanti ba mu agsi fii ñu teg ko suñu loxo kon ñoo ngi sant ñëpp ñoo xam ni wax dëgg yàlla apporté nañ seen soutien ci lii yàlla nañ fi yàlla tase dawaat déwén kenn bañ a si ci barke sëñ Fallou jëf Adja ñu jox la micro bi sëñ euh, sëñ Modou Mbaye euh, su ko defee moom tamit mu yëkkati ay kàddu jàpp naa dana sof ci ni ko sëñ Moutiane waxee ci fédération bi nga xam ne tey mooy seen jëwriñ. Eh, di ci liggey liggey bu am solo momit ñu diko ko bu baaxa baax señ Modou waxon ni kaddu gi sax mënon nañ ko ko jox eh, waye xam nga tubaarkàlla liggey mom li ci señ ahma bëgg señ Abo bëgg ko ci njabootu Cheikh Abdou Fadal bëgg ko ci moy wane ne rek ni yeen seen taxaway ci dakaru gennul lëkkale lekké njaboot gi bolé len ba ba sa yu señ bi soxla aw sas rek bu ñee jug ñi mbooleem ku bok ci señ fallu jox kon señ mo dama lay baye da nga yëkëti ci ba la ñoo ñëw ci li nga xam ne eh, deuxième partie bi jërëjëf señ Amadou mm-hmm alaykum bokk julli ji bokk talibi yi da nga di nuyu te di len ziaré te di len bal wax di tambalé nuyu bi nak sunu serigne bi tok di serigne Cheikh Oumy ak njabot serigne fallu gi fi tew di soxna ma Fati Isine ak soxna ma Fati xar yalla ak sunu waajur yi soxna Awa Gajaga du nuyu bokk talibi yëpp di wax ne xana day ndigal sëñ Abo yàlla na ko fi yàlla bàyyi àggale naa li magam yëpp te barke sëñ Fall tam ànd ak jàmm màggal gi nag li may ñaan bokki taalibe yëpp na ñëpp seenum xel dal bu soobee yàlla ak yent bi danañ dem ci jàmm ñëw ci jàmm lii ñuy dégg ci àddina bi kenn ku nekk mu yóbbu sa fit di la jaaxal ak tiital na sunum xel dal xam ne ku am ku toll ne sëriñ Tubaa am sëñ Fallu bésub sëñ Fallu bii képp koo xam ne bii am nga yene ak fo man nek ci adina nga ñew nga ñàkk ñëw xamal ne jàmm rek nga ci am soobe yalla yonte li nga xamanti bi mom moom nañ ko duppee nak doyna séré parce que bi ñuy xalaat ne ordre euh, magal gi nañ ko duppee nañ ko def euh, nañ euh, ordre ki nañ ko tuddé jamm boba yaakaar ni kon su yalla dogalé ñu tuddé señ Fallu jamm té ku na xamné señ sëñ nekkum jamono ba bisub tey bii képp ku jàq ak problème boo mën am ci àdduna sëñ Fallu ngay wax ak koo mën a yaakaar Fallu ngay kon nañu rafet njott ci ne fu soobee yàlla lii ñuy lii ñuy wax dégg leen ci am mo ci doon sunu wàll yàlla na ko yàlla defal ci barke sëñ Fallu li ci des nag mooy ndigal li nga xam ne moom sëñ bi joxoon rek alaaji Mutiyaan wax na ko alaaji wax na ko li ñaan rek bokki jullit bokki taalibe yi nañu xam ne taalibe li koy ak ndigal ndigal sunu faj sunu aajo te lo ban digal may fa sa aajo ko digal lu ñew re nak ko sëñ Modou waxe woon nañ ne digal li ci la sun aajee fajoo te bisub sëriñ Pall bis la bo xamne eh, lepp lu ci way def bu soobee yàlla sëñ bi dana la fay te ku sëñ bi fay sa xol sedd rawatina nak ndigal sëñ musa mbake Fallil koy nuy ñaan kep ku nekk ci dakar ak li ko wër ko amun yene te bëgg dem te bëgg and ci digal li so ñewé padwa samedi bu sobe yalla danga fekk mbooloo mi boo amee oto boo amul oto boo dikkee ñu wutal oto suñ xel gën naa dal nag ndax yàgg nañoo woote Patte d'Oie depuis 92 mais liñ ci am ren tey lañ ko mas sa am ndax mën naa ni tey li nga xam ne tey jile jëriñ na Sénégal gépp te ñëpp ku ci amul yaa ngi koy xëccu Afrique gépp nga xëccoo mooy renouvellement parc transport urbain ak renouvellement transport euh, transport interurbain yàlla dogante kilifa yi ko jiite benn ci kii ci ñom mi ngi ni tok di alay jogu malik jang yalla dogal na ci bureau afti yalla dogal na trans yalla dogal na moy porte parole afti kon yaakar naa su toge ñu wajjal magal gi kon birum transport kep ko xamne ne bëgg nga dem sa xel war na dal te bi mi ñewit mi nga and ak Mor Diagne nam keur seigne Fall la bok waye tay ji seigne Fall ko tanal bop mu dik fekke mok alaji Mor kon apte ngi tok kon yaakar naa fep ci bir senegal fay bëgg dem boo jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo yore oto yaakaar naan sax dem dana yomb dana jàpp ni te pour wan leen jàpp ni na sunu dem tubaa ñett fan lañ fay def samedi la ñuy dem altine la ñuy ñibbisi mais passe bi juróom ñetti téeméer la te oto yi li ñu fay tere taa waaye nun suñu yéene mooy yóbbu nit ñi alal la te kenn du fay ndax Serigne Touba liggéey na ko ci réew mi defal nañ ko ñu julli li Serigne Touba sëñ Fallou defal nañ ndax lii sëñ Gana seer wax ci kaamil bi mu bindal yàlla suñu borom ak la mu ko doon jaayee tey yaakaar naa ne képp koo xam ne bay sa bopp mi ngi jëm ko say tànk jëm suuf nga ku soppul sëñ tubaa amul ku bëggul sëñ tubaa yaakaar naa amul kon yaakaar naa ni àjjana ñëpp fa lañ jëm bu soobee yàlla kon nag teraange àddina ak àllaaxira yàlla defal nanu ko nan koo xam te fonk te góorgóorlu màggal gi daal noo ngi ñaan képp ku bëgg a dem ni ko sëriñ bi santaane woon fii ci Patte d'Oie lañ fiy déparé onze heures kii euh, dix heures fas yéenee dem Tuubaa fekki sëñ Abo ci ndigal sëriñ bi loolu daal laa ci doon dolli soññi nag président daayira yi ak keesi daayira yi di sant nag mag ñi xëy ñoo ak sëriñ bi ànd ak ñun te jitu yal na leen yàlla xarajal ñi fi desandiit commencé alaaj maas jaaw ba ci ku ji bunj di basiru joom ñoom yàlla na fi yàlla bàyyi di gërëm alaaj fat cooy ak jigéen ñi di gërëm organisation bi di sant ñëpp di ñaan ñëpp ponk màggal gi te préparé te xam ne lu ci waay def sëriñ bi ku ko lebal kenn fay lu guddi maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp kees yi daay rek niñ ko daan dom bu soobee yàlla yonte fàlluka doomu alay cheikh ka mi ko jiite woon ak mormati Diop ñu ngi daj ñu ngi ci padwa képp ku yor sa keesu daayira ñu andi ñu teg ko ci loxol sëñ aboo mu tegal na ci ngi gërëm jërëjëf eh, sëriñ Modou Mbaye sunu waajur ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ci kàddu yu am solo yooyu eh, jàpp naa ne loolu du du woon mën a ñàkk mu yëkkati ko ndax likki gi muy likke daayira ñu ngi koy ziar baax di am mbégte ci kàddu yu am solo yi eh, ni mu ngi noonu bis bi la 22 leen incha taala ci Touba ñu koy màggal nag ci réew mi bitim réew gépp ñu ngi ziar baax sëriñ Mamor Mbacke moom soxna say jaxate euh, mi nga xam moom la Cheikh moom Muntaxa dénk lépp lu jëm ci wàllum daara yeeg si taxawaay sëñ Mamor ñu ko ziar baax muy suñu waajur di suñu nijaay di nuyu sëriñ Abibu Mbacke mi nga xam ne ni mu Cheikh Abdou Fadal moo jiite liggéey bu mag bii di Touba ca kanam di ziare sëñ Cheikh Balla mu Cheikh Abdou Fadal di sunu di sunu sëriñ di sunu wëlëre di sunu xarit lool ñu ngi ñu ko nuyu di nuyu sëñ Ahmadou Rafaay mi nga xam ne Eh, kenn ku ne xamna taxaway bi muy taxaw ci télé bi diko taxaw ci euh, liggéey bi di nuyu sëñ abdul karim bu baax a baax moom cheikh abdul fadal waye nag di am mbekté bu baax a baax di nuyu sëriñ Bara mamor mom cheikh abdul fadal mom di suñu xarit diko nuyu sëñ ahma euh xamna rek daf ma bolé sëñ galas sëñ galas nak neex liggéeyal la ndax da nan la jitu rek ma top sa ginnaw ñu diko gëreem bu baax sëñ galas mom cheikh abdul ahad kon su ko defee sëñ gànna dama lay jox kàddu gu mujj gi doora ñew ci sëñ bi ndax bu sëñ bi tejé dama dul nangu mu geneen kàddu mëna téggu ci kawam su ko mu nek lo xam dana xawa euh du doon jotaay murid jotaay murid mom bu señ bu waxé rek daanaka kaddu ga day daal di mat eh, su ko defé ñu gëreumat nak bu baaxa baax soxna mam Faati mbacké juma mi nga xam ni euh dama jëlale sax dama jëlale señ bi eh, ñu wax dara ci señ fallu mu ñëw nun ñi rek ñu gis ko ñu ñak ko gis sax buñ amé plateau buñ ko ko waxé sax dana defi manam manam bañay soxna man fatima mom yakar na watale ba ñom pap cheikh ñi ak ñom tawfiq ñi xam nañ ko bu baaxa baax euh tabarakallah ndax euh bëgg gi nga xamné ni bëgg nako yoon wi bëgg ko itam euh li nga xam moy liggey bi ñi ngi ñi ngi ziaré baax serigne abdoulaye tagué diko ñaanal ak soxna mominatu kabe mu alaj ñuga taxaway bi mu def ren ci panneau yi nga xamni lo nako jëme ko ci tayel magal gi lo lepp dafa bokku ci euh, ñam cheikh madul fadal ak ñepp lima wax rek ku lamb daj serigne fall da ngay japp ni sam serigne fall rek la te jàpp naa ne eh, kum doon ku ne am nga sëriñ kenn ku ne am nga fooy fooy ziar kenn ku ne am nga koo yaakaar waaye sëñ Fallou moom taw féexi àddina la taw féexi Sénégal la sëñ Fallou mu neex ak mu naqari sëñ Fallou taw féexi Sénégal kum neex ak kum kum dérange nag ci am ndax sëñ Fallou moom sëñ Fallou ñëpp rek <laughs> moom daal sëñ Fallou moom sëñ Fallou ñëpp eh, sunu yaay ji soxna maam Faati xaar yàlla ku ne xam na digganteem ak ñii wax ci sëriñ bi moo xam jankat la moo xam waxtaankat moom it ñu ko gërëm bu baax a baax at mu nekk day ñëw àndandoog soxna si li nga xam ne ni mooy liggéey bi ñu ko ziare kon sëñ gànna jàpp naa ne fa nga ubbee woon rek fa lañ lay delloowaate kàddu gi ndax bu ñëwee ci sëñ fàlloog euh, sëñ fàlloog euh, murit saadix waa ñëw ci sëñ fàlloog jàmm su ko sëñ laaj njaay waxee war na ñoo noonu sëñ fàllu ci réalisation li sëñ fàllu réalisé nag li ci ëpp bokk na ci fexe ba suuxat nit ñi ci bëgg sëñ tubaa sëñ Fallou ngay nekkal di sa sa loo li nga wax léegi boo waxee baatub sëñ Touba ci kennal ko bu déranger ñenn ñi nga xam ne dañoo jàng génn réew mi am nañu jàng génn réew mi am na ñoom ñu jàngee ba ñëw ñibbisi nañ ci réew mi génn nañ réew mi ndax mënatuñoo composé ak waa réew mi waaye ñooñu bu ñu boo boo sa xel demee ci benn baat nga bëgg ko wax mu diis boo xalaatee sëñ Fallou du diis ci yow ndax moom borom baraag bi rek moo nekkoon idolam moom la tegoon ci kanamam moom la jaayoon léppam moom la joxoon léppam te xam ne ne fay na ko eh, bu ñëwee ci sëñ Fallou réalisation rawatina nit ñi waaye nag dafa taxawoon ci Cheikh Modou Moustapha Karim ci li sëñ bi bëgg ci ñoom mu am ko mooy lan la sëñ bi bëggoon moom mooy lépp lu mu bëgg ndax di dignité ak maanaam weesuwul sëñ sëñ sëñ Gana 1928 kenn ku ne yaa ngi xalaat sa bopp ci crise ak métit sëñ lu moom di xalaat réalisation sëñ tubaa lépp lu sëñ Modou sàmm sa sëñe sëñ Fallou day wax ne sëñ tubaa njabootam gii ak taalibe yi lu sëñ tubaa rek loolu dana am taxaw ci loolu ba Touba egsi tey fii mu egsi kon dañuy ñëw ci yaakaar naa ne fi ngay ñëw ci bëgg gi mu bëgg sëriñ bi waaye dañuy ñëwaat ci ay réalisation lan nga ñu ci mën a sofal yaakaar naa ni yow kenn du la wax sax ne euh, fii ngay jaar ndax euh, ñëpp xam nañ sa taxawaay nag ci yoon wi ni ko sëñ alaaji sëñ Modou Thiam waxee ba màkkatal mu karama ñu demee màkk sax dañoo ber ngir bëgg giñ bëgg sëñ Touba rek lépp réwarlu mooy fu nekk moom sëñ bi rek la ñuy waxtaane moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy xeejtu kon alaaji sëñ Gana dama lay bàyyi rek nga dugg foofu su ko defee ñu mën a ñëw ci sëriñ bi mën a jox bokk yi di daje ca bis ba incha jere jërëjëf seigne am bi ñuy tàmbali da fek soxna mam Fati mi ak siwul la koy ziaré soxna mam Fati xaar yàlla soxna mam Fati euh juma no nga len di nuyu bu baax di len sante waaw ni nga ko waxe xam nga seigne fallu mom day géej géej mom wet go taxawé rek da ngay defé ne yow la lim def ay injazaatam lu yaatu la ndax eggale jumaa ji te amul projet bu jumaji, a rëy jumaa ji marché Ocass foras andi courant loti Touba nat ko ba ku ne dekk way bu baax lim fay ci bor maye ko ci wata yobbu ay nit ci makka ta bim fi bàyyi ko quatre la fi bàyyi kon defena koku kenn mën ta tak mbiram picc dan ko ñuy delu ngir mom seen bop mom seen fallu xam nga sëñ Fallou dafa yéeme xam nga Sénégal la ñuy wax sëñ Fallou mooy Sénégal Sénégal dafa am drapeau bu tudd werte son rouge sëñ Fallou da ko daan tekki wax ne werte du ma weer son du ma sonal kenn rouge du ma rusloo ah, kenn mës sa ken, kenn mës sa sonal kenn mës sa rusloo kenn loolu mooy jàmm kenn ku sëñ Fallou ma sa amut xam nga ki nga ne na nit ñëw na soxna sa daa tollu diggante sëñ Fallou jox ko dara bu dem dikkaat na ko soxna sa yewi ko ne yow la ko tudde mu jox ko dara mu dikkaat na ko fan nuyo mu jox ko dara mu genn dajje ko xale andi ko nako ko fan looy xale bi nako tuddu ma fal mu nako <laughs> fallu leg leg nga xamne manam maanaam du wer ken mom seigne Fallu du ruslo ken nit ma sa ken waye non mu mel ci werte son rouge nga xamne werul ken sonulul ken, ruslo wul ken mom seigne Fallu ci seigne Fallu nga gis ko xamne da na xey jël ñaar fukki junni joxe ko nanan ko jox ñi ñëw ci dëkk bi te amunuy taalibe te mënatunoo liggéey te yoon wi leen war a yor mu gàddu leen dépense moom sëñ Fallou di leen ko joxeel xoola woowu melo engagement boobu sëriñ Fallou doon doon doon jël nu masa masa mel ci nit nga xam ne foo mën a jógee ñëw ànd ak sa njàmbat boo ñëwee sëñ Fallou fajal la ko suuxat nit ñi ci sëñ Touba moom moo nu ni ñuy jàppee sëñ Touba gis nga sëñ Fallou nim nu jàngale jàpp sëñ Tuubaa ko defoon deng deng yek balaa yek coow yi ngay deg yep du am dafa wax ne seigne touba dañ nan ko nik nako nankutum nako katiw nako tarawlis lolou luñ seigne fall wax ne non lañuy def seigne touba dañ nan ko nik nako nankutum nako katiw nako tarawlis lolou munu jangal ci seigne bi fexe ba dimbele nit ñi nga xam mana wufu njabot mana dimbele wul seigne Fallu mo taxone mu amoon relation maanaam la daan tek ci yoon ci sëñ fàllu ngay gis muy xamal njiitu réew ni wara war a yorem réew ak nu wara war a taxawoo njaboot yi dawal mu wax ni ñu dawale ñiy politique mu wax leen ni wara war a politique ni warit mari war a mel ci nungoo liggéey ngeme toolee te mën a bay nga xam ne sëñ fàllu ku ne da laa teg place maanaam njàngaleenam bu fa nit ñi jaaroon rek du yi nga gis bi am ak problème yëpp day jeex waaye sëñ Fallou dañoo jàngal yoon yooyu nit ki war a jaar ba fu ne nga mën saw waxuma la gis nga nit ñi damay wax toujours ne am la ñooñu li ñuy dégager la ñuy encaisser mais suñu gëm gi nu gëm sëñ bi gëm ko ñoñam nyi dara lu ñu ci wërta yëngal gis nga nit boo waxee nit na la yal yal li nga wax yàlla waxu ko nga xool ko yàlla waxu ko nga nungu boo waxee mu ne yonent bi waxu ko nga xam yonent bi nga nungu ni ko gisee bu ci desee ni ma ko gisee rek bu ci desee yow li nga gisee baax na yow yow jàppal ni nga gisee yow bu ci ni ma gisee rek se. am naa ci gisin nga xam ne boo ne nangam nit bëgg caa am yow gisin wam am yow amal sa gisin xam nga sëñ Moussa ka kenn gënu ko doy waar dane xawaarix ya cheikh fadilu ramoo jaam amul cem su ko lamboo ci yoonul islam nee na sëñ fallu moom li def ba nit nee amul kenn kenn cem su lamboo lool te engagement lay jëlit engagement xam nga sëñ fallu mooy ki mën a jël engagement moo daan wax ne waa kawur xam nañ fallu waa suuf xam nañ fallu malaaka yi ci biir xam nañ sagari fallu lolu moy engagement bu bu bo xamne xamne limi na jël ak ak ak nim koy doxé looloo taxone nak seigne Modou mamoul ñek dana ila halifin barril man tasarbala libasu izzatin fasitu atala lolu boko don misal misal, mbubu yi nit ñi dox seigne fallu neena tedd nga ak bax ak ngëneel bu don mbubu gara mbubu lu seigne fallu yor moy borom turu wi nga xamne ñepp ko xam xol seigne fallu ak baxama xajo ñepp mo moo seigne fallu dang koy deg waaw tiijaanub seigne fallu dang koy deg naarub sëñ fallu da nga koy léppi sëñ fallu da nga koy dégg maanaam ci sëñ fallu ngay déggee ku ne adressé woo sëñ fallu ci lu nekk loola nag nekkoon muskil li shakin bishirun li bakin ku mas a jooy ñëw fi ëttub sëñ fallu booy ñibbi ree nga ku mas ak njàqare ci fallu sa nga la la dajale woon lépp moom alaji Muhammadul Fadil Mbacké te mat nag xool lim ñu jëkk a defal réalisation defe ko xamul dara màggalu Tuubaa murit boo xolam mu naan màggalu Touba buñu amé amee Touba diko ko Touba seigne Fallou 1921 lako seigne Touba woté 1921 njaareem njaareem la jëkk magalé ci tëlsësin la agalé fi lañu bamba jommale ci bamba khadim rasoul tëlsës moy moy 1339 wala don 1921 ci lañ tambali màggalu Touba seigne bi diglé ko 21 seigne Fallou wax né nañ koy défé fi légui tay xolal tay même ci développement ci lu mën a doon ci aduna rek xol li seigne fallu jouer tay événement bu toll ni màggalu Touba nga fexé ba dajale nit ñi teunk leen ci benn béréb ñepp di wuy ci lenn lepp li yefik ñepp ku ne man ca jariñu do dong bo doon xol tay ñu ne ban bi la dugal marqué gog doyoon na màggalu Touba ñu ne tay bu ñi ñi dakk nek économie ci aduna ak ñi dakk xalaat gëna a fexé ba saxal dara fii ne lan moo tax màggalu Touba am ak lu ko taxawal ñu ne sëñ Fallu Mbakke mhm. loolu doyoon na tey boo xamutoon looy wax ci moom rek nga mën a tudd lu mel noonu kon yàlla na ko yàlla fayal noo ngi ñaanal euh, njaboot gi yëpp sëñ Fallu moom mhm. mbiram daa jege jooni jooni la mhm. te réseau bi lu takk amul nangam ñëwut wifi bi daa coupé amul seigne fallu mom joni joni lolou la boy tal rek di di di connecté mom seigne fallu ma ngi sante di nuyu seigne makhtar mbakem seigne mam thierno soxna mam bousso mom seigne fallu way jurom momit alhaji mam thierno di way jurom mi ngi wax ne mi ngi top jotaay bi diko diko diko diko bayyi xel waxtu nek di len gëreum yeen bu baax ci jotaay bi ndax limay wax ndigal mo fi andi tay ci suba dama muju wax seigne ahmadoul badawi nako dimbali ma jëlal ma numéro yi nga wol ma ñima waron waroon a dah ci seeni conférence ndax waron na ma tay ji conférence bu yang, may xaar Touba muy wa kër Bara ñangi Ñang ayoba di ma xaar ci ñom re waye mané ndigal la jot ndax sëñ bee ma wax ne dañuy def jotaay ba ci Padoa demal ma fa te fenen fo dem man naam yitte la ak soxla waye nak ndigal la te ñun ay talibé lañ doon te mom lañ bëgg doon bi sax duma di nekk ba ngor suba teel laa ñëw na ko man ñëw tu ngi ci fuñ ma waxe fala la fala lu ma ne waxe moo la digal la jot motax ma wuy kon maa ngi maa ngi maa ngi ngi bu baax seigne Cheikh oumi noo lay ñaanal baax di la bëgg ci seigne fallu yalla nang ko am le seigne Fallou bëgg ci yow yalla nam ndax laabirug seigne fallu gi mi ngi sa xol bob ambal ñepp aw yiw mi ngi sa xol bob. bëgg seigne Touba ge it mi ngi sa xol bob nango toppe mëna joxé kiliftef ken degul nga wax ken degul nga yëngu ken degul nga woné dara da nga ne nemm ci kanam say kilifa rek yow exemplaire nga ci yoon bi ni mu doxé moy nungu kula yilif yeureum talibé yit nak ndax ñi gëna ñak solo sama classe gi da nga yëkke sa téléphone wo leen ñaanal leen ta ta ñun da no bayyi nday ya bayyi mam ya bayyi baye ya, bayyi suñu dëkk ko wo mu wuyo saw sant koku mom amut lum la mëna a wonati ci nak ndax wul ngi mi wunoo soli mbaxana bo leen yonne no bayyi lepp boole nu tuf nu rayo boole nu delo nu de loolu na ku nu ko yegal ba xam ko yërëm nu ba ñot li ñu sey loxo taf ñu sa bopp danan la sant danañ la gërëm ndax kat ak juru mom ku koy sam ko taxaw yaay kiko dimbalé dimbale yow nag yaa ngi sa mam seigne Touba yaangi dimbalé sa mam seigne Touba yaangi donnu seigne fallu sa bay ci melaw wu xajo won ñep lamay def bam nit ñewé di wëreelu nan seigne fallu sama bay ñu wax ko seigne fallu nako diw neena moy neena yaay bayam waaye seigne fallu may bayam. ñu ne ah mu ne ku bëggul may sa bay tey bo boo nga bëgg may sa bay mooy xajoo ñëpp rek moom Cheikh Mamadou Fall xajoo googu mu xajoo ñëpp nag kon tey ji adduna bi yàlla fay na sëñ Fallu ñëpp a ko bëgg kasu rajab dimension bi mu am xool ko mhm. dimension bi kasu rajab am xool ko fi mu toll tey mhm. ak fi mu yegg nga xam ne tey amul man taalibe sëñ Fallu laa tey ji bu ñu doon seet sax soppee sëñ Fallu yi ñoo ëpp taalibe taalibe sëñ Fallu yi ndax seigne fallu mom fi ne keuruk mourid go dem bo fa fekkun ñaari fallu ñetti fallu nga fa fekkum am seigne fallu kenn ku nekk ci digeenti ndax xolal seigne fallu nak da neexatu de dom ndax mom ak talam da doon seigne am ta gañu ku meuna régler cette situation lañuy wër gañi dañuy wutum xar jox la ñi di wutum ciép mom neena limi ndaw mu mourid baganam moy kin ko tuddé ak ndayam ak baye mu warlu ajal lolu motax fal yu bari kalaasi daru jéy yo yëpp loolu tax ñu lijjanti ko keneen kon jërë ngeen assalamu alaykum wa rahmatulah maa ngi ziare sëñ sama conférencier bobu nga xam ne tubaarkàlla la eh, ni nga ko waxee sëñ gànna eh, ndawtalam da dun lolu yaakar naani lu am solo la kon su ko defé ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi sante baax baax di di ziaré eh, di ziaré soxna sayna bu soxna sayna soxna sayna bu caam ñu ngi koy ziaré bu euh mum serigne abdou rakim ñu ngi top jotaay bi Eh, soxna aji job ma nga foofee ca florida ca amérique nee na mi ngi topp jotaay bi ñu ngi nuyu bu baax eh, soxna ci aseni di murit saade di ko baax soxna maam ami aliya moom it ñu ngi koy ziyaare baax a baax mooy waajur sëñ maxtaar moom moom maam Thierno tubaarkàlla ngi koy baax di nuyu soxna aji diop foofee ca florida ca amérique moom soxna yaayam soxna faama ay bëgg fàllu lañ di nuyu baax soxna mariam foofee ca detroit di nuyu itam soxna assu gaawaan diop fii ci parcelle ñu ci bi jox ko kàddu gi balaa boobu ñu gërëm sëriñ Njaay mi nga ya karena moom ku seen muy dox di nga xamne ben benn étiquette la muy seigne Fallou eh, waye nak eh, man dama bolé sama lepp jox ko seigne Modou tian mom la mom la denk lepp legui alaaj seigne jambi ñom ñi ngi leen di ziaré bax di nuyu seigne Modou mbay ci kaddu yu am solo yi di gërëmaat seigne ganna Messere ci taxaway bu am solo bi eh, di nuyu nak suñu wajur yi ne ci ginnaw ak suñu yaay yi nga xamne ñom lepp luñ am seigne Fallou la ya karena ne dafa am ño xamne nit da ngay way ci li nga ne tayit way ci li nga ne moy li nga wax legui ne koo gis muy dox ci sëñ fàllu boo ko xoolee rek da ngay xam ne ki ci mbégte rek lay dox sëñ gànn sëñ tubaab boo ci jàppee mbaa nga jàpp ci Cheikh Fadal stress mënatoo koo am loolu laay wax sëñ galas dama ko ne sëñ fàllu yàlla ni ko def non la def ak njabootam njabootu sëñ fàllu képp ko ci gis mën nga ko déplacé taxaw ak mom ci buntu kër fukki wala ñaar fukki minute di wax ak moom doole wax mukk dama tayal loolu yàlla moom sëñ fàllu da ko da ko da ko ko baax euh, sëriñ bii ngay wax nag muy sëñ Cheikh mi waxuma sax non seulement at mu nekk mu ñëw ànd ak ñun bi waye daw dafa def ben geste bi def ziyaar yi ba egsi ci kërëm dañ fa fekk presse yu bari mu yeen ñi mom kay kaay leen toog nii ñu ñew tok ma ne ko dañoo bëggoon nga yëkëti ay cadeau ci bis bi wax ci seigne fallu mu ne ma wax ci sa bopp yombul waaye yéen bu ko ma def ko daal wax leen lu ngeen bëgg ak nu ngeen ko bëgg ñu defé ko loolu mu def teranga jo xam ni daaw mu def ko ci ci télévision bi defal ko itam seigne Touba tax mu def ko ak seigne fallu bokk na ci li li gëna marqué jataayam damay toog ñu baree bari ñu di ko tudd ndax it télévision moom saa soo ci nekkee di gis ku ne mooy ni nga wax léegi ñi nga xam ne ñoo yëngu ci sëñ bi ñooy ay xaritam sëñ ñoo ñu lay àndal kenn koo ci gis ñiy xaritam mooy ñiy waxtaani sëñ bi jàng kasaayit ñi yëngu ci sëñ Tuubaa rek moom ñooñ ñooy ay àndandoom ñoom lay waxtandool yaakaar naa ne loolu nag kon bu ko fi sëñ sëñ Baye Cheikh Baye sëriñ Cheikh Ahmadou Bado yi ci ci suba bi ñuy wax moom it muy nit ku baax sëñ Ahmad di koo xam ne nii saa yu ngeen di jokkoo ci lu jëm ci sëñ Fàllu wax ne nu ngeen ko bëggee rek baax na ñu fekk si leen ci loolu ba pare buy buy buy jox itam danaan sëñ Cheikh dina ñëw lépp incha allah bu ñëwee rek teg nañ ko ci loxol sëñ Cheikh dana ko matale ñu di ko ñaanal baax moom sëñ Ahmad bokk na ci am solo mooy participer ci ci réalisation Touba barki dem poste de muy defar rek taxawaay yu am solo yi muy def gii nga xam ne ni inauguré na ko def ko ci yoonu mu loolu dafa dafay delloowaat liñ naan buum ca mbay ga waaye nag sëriñ bii mu yabal muy sëñ Cheikh matane ko sëkk motax legi euh, léegi bi mu rek gis nga ñu ngi koy jéggalu toogaayu kaw gi mu ne ligéy bi moko ak jotaay bi amul benn muskila sét leen ngeen ko bëgg ñu da fay dafay delluwaat ci loolu kon mbacké ñu ngi lay gërëm di la sant bàyyee la cadeau gi nga xam moom mooy ci turu Seigne Abou moom cheikh abdul fadal way ci turu Seigne abdul fata mi nga xam ni dañ koy ñaanal wër ak guddu fan ci turu Mbacké moom cheikh fadal di ko ñaanal wër ci turu sëriñ murtala sunu xarit sunu sëriñ Eh, te ndeysaan tubaarkàlla ñu di ko ñaanal moom itam wér ak gudd fan ci turu njabootu Cheikh Amadou Fadal gépp di wax ne màggal gi aju eh, incha allah le 22 lay doon foofee ca Touba ñu di ko waajal di waajal conférence te di ajjuma ji incha allahu taala di ñaan itam ñëpp fagaru te fas yéene ñaan te ubbi xol yi te xam ne sëñ Fallu sëñ Touba da koo fay. sëñ Fallu daa boole ñaari cër dafa boole cërub doon sëñ Touba ba pare boole cërub ngërëm itam. mooy koo xam ne nii daal yaakaar yeeg pas-pas yëpp buñ ko ko wékkee. lépp mën na ko faj ndax yaakaar naa ne loolu rek lañ mën am ci kon na kenn ku ne amul kuy yewoo te yor dër bu ñuul rek na nga taxaw fas ci sab xol ne yow sëñ Fallou dénk nañ la jàngaro ji nuy wax ci réew mi dénk nañ la ko aj nañ ko ci kaw aajo jum mën a doon sëñ Fallou àccan na ko ndax barabam beede boo fa taxawee yàlla may la ngay dégg di nga dégg aajo ju ne ku ne di nga dégg mu barab ba lu ne ko fa dégg ku am yaakaar ju tol noonu war nga am yaakaar ju tol ni lenn wërta tiit wala muy indi benn njàqare ci yoon askan nun nak kenn nu taylé ndax taylé nañu sut bop ba nopi nun ben taylé lañ amon ben sey lañ amon tak nañ ko ci seigne touba khadim rasoul seigne fallu len la amon jox nako seigne touba khadim rasoul kon nak fas nañ ci beuguk seigne fallu ak talibek seigne fallu ngeerum seigne fallu suñu biir di gëreum technicien yu nu andalon euh muy seigne jibril ndaw directeur de programme gëreum itam seigne mbacke mbok ci production bi ziaré aladi mbacke yu fay bu baaxa baax ci taxawayam bu am solo neena ma lu am seigne fallu sa baye man ci seigne fallu mu ne ko nangang mu ngang mu ñaanal ko ne ko dana gudd fan dana ñu diko ñaanal baax mom itam di ziaré cameraman yi andalon tak ko ci loxol seigne pape cheikh bey mi nga xamne mo leen jité eh, di ziaré seigne idi ñom eh, di nuyu seigne abdou khadir tawfiq di nuyu seigne mar mi nga xam mom lañ jakarlon seigne atoman ci décor bi di gërëm seigne omar sambu ci régie ba fegok seigne mañan tay seigne omar moy sama xarit seigne aline ci sefor ñing koy ziaré baax euh di ñaan mbolem technicien itam nga xamne japp nañ ci liggéey madame badiane ñom ak eh, ki nga xam moy seigne Pape Omar Diop ñi ngi leen di gërëm bu baaxa baax kon su ko defé ñu bayyi seigne bi kàddu gi suñu père rek mu defal ñu ñaan ñi ngi jaar ci Maxtaar Ngom sopp na bi bu baaxa baax suñu xarit seigne bismillah bismillah Uh, tëj jotaay bi incha bismillah kon ñu jox sëñ joogu ni ko sëriñ bi waxee rek mu yëkkati kaddu mm-hmm. su ko defee sëñ bi mën a yëkkati kaddu ñu ngi ziare sëñ Moustapha Fall mm-hmm. eh, bu baax a baax Mourid Sadikh nee na mi ngi mm-hmm. lay ziare sëñ Gànna eh, nee na ma sëñ Gànna grand homme la sëñ Moustapha maa ngi lay ziare baax taw feex bismillah sëñ joogu auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim xam naa kaddu yi sax du gudd ndax su Modou Thian waxee di suñu kilifa Modou Mbaye wax di suñu kilifa Euh, alaaji njaay di suñu kilifa ñu bokku kër sëriñ abdul Fatah, muy denc doomu sëriñ abdul Fatah, sama sëriñ la su ñooñu jëlee kàddu rek daanaka sama kàddu amatu fi solo kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu sëñ cheikh ummi di jël suñu nuyoo jaarale ko ci yow mu egg ci sëriñ muntaxa xalifa général de mourid ñëw ci sëñ abo mbàkke ak sëriñ abdul Fatah mbàkke mi nga xam ne suñu yaakaar xam naa li may jëlee kàddu gi man damay wax li li ma li may yëngu muy trasport li ci Serigne Fallou def Ablaye Wade dafa nekk président defagul juróom benn weer kasu rajab bii di ñëw ma ànd ak Serigne Abdul Fattah ak ku naan Assis Mbay nun ñett Ablaye Wade recevoir ñu pale sëñ abdul fatane ma waxal sa soxla ma wax jafé jafé yi ñu amone ci transport ci jamono yoyu ablay wad na da ngay ñew ma régler la problème transport mané ko man jitewuma transport kuñ naan alhaji ablay gay moko jité mu ne ko da ngeen di ñew ma recevoir len suma len recevoiré li ngeen bëgg ci transport yépp ma defal len ko bam ñu recevoiré ñu wax ko li ñu bëgg ci transport yépp waaw waa dama koy tënk rek euh, booba sëriñ Baara mooy xalifa ñu def délégation dem ci moom mu ñaanal ñu ci bi ñu ñëwaatee ci Ablaye Wade def na na transporteurs yi def ay kuréel ngeen wër àdduna bi yépp fu ngeen gis oto bu ngeen bëgg danaa leen booleek moom ba ngeen jot ci oto yooyu nu def loolu def ay kuréel wër àdduna bi yépp jubook indien ci ñu jox ñu ay oto kon tey su dee sëñ sëñ Abdul Fattah moo ubbi woon bunt boobu sëñ Baara ñaanal ñu ci ñu daje tey ci bisub sëñ Fàll bii man damay woo transporteurs yi rek xëy na foofu laay jëme sama kàddu bépp transporteur boo xam ne bii bokk nga ci afti warugar la yoon la nga delloo sëñ Fàll njukkal bàyyi sa oto yépp ñu ñëw bu bis ba jotee bu juróom-ñetti waxtu jotee oto yëpp ñëw taxaw fii jël taalibe yeeg soppee sëriñ fàllu yi yóbbu leen Touba. kon nag maa ngi ciy woo mbay Amar mi nga xam ne mooy président wu AFTU ak mboolem transporteur yi nga xam ne ñoo ci nekk yëpp nañu yombalal oto yi taalibe yi ak soppee sëriñ fàllu yi andi ko fii ci Patte d'Oie teg ko ci loxol Modou Thian ak Modou mbay ak Ndiame Diop mii toog ñu yóbbu taalibe yeeg soppe yëpp sëriñ Touba. yóbbu leen Touba kon serigne Cheikh Oumy yow ñu ngi lay ñaanal yalla yagal sa taxaway yow day njëriñ nga lol ci ñun ci taalibe yi nga xamne ñu ñew fété dakaru ndax nak muy guddi muy beccëk heure bu ñu la bëggé gis-gis la teju wonu tejo sa téléphone kon nak man lay li li li li son euh serigne Amidou wax légui man de man nako deugal xamne nun sunum serigne fallu tewna fi ci dakaru teewna itam ci jotaay bi bo fi toge kon nak yalla yàlla guddal sa fan yàlla di magal sa fan diko doxal ba nga toog toogaayu seigne fallu allahumma salli ala sayyidina muhammad rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam jërëjëf sëñ Ndiogu jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon bismillah ñu bàyyi seigne be kàddu gi bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu ci turu seigne Mountakha mi nga xamne mo moo toog jotaay Cheikhul Khadim di ci teg ki nga xam ne mooy sunu sëriñ sëriñ abo moom cheikh mohamadul fadal di leen jox nu yóbbu cheikh mohamadul bachir mi nga xam ne mooy kilifa kër gi ak sëriñ abdou mi nga xam ne <clears throat> moo yor kàddu kër gi di leen jox jël nuyoo bopp di ko teg ci loxob ki nga xam ne mooy sëriñ ahmadul badiyu mi nga xam ne moom jataayam lanu tooge ndax Eh, njabot gi binu dajé waxtan ba yalla dogal seigne Abdou Fatah yoron magal gi ñu dema dem ba seigne Abdou Fatah xam eh, njabot gi mag lañu té lu ne mar lañ ko mëna yor ñu xol ba jël liggé bi té ko ci loxop ci Ahmadul Badiyu mu di ñu tan noonu ñi bokk ak mom liggé bi tam doon suñ doomi sëriñ mu di ñu yabal ñuy téw ci bis yu mel ndax non liggéey seigne fallu rek mo na ñor ak seigne kon ñi ngi leen di jox nuyo seigne ahmadul badiou di leen xamal ne jotaayam bi moko mom mom lañ fi togal fa tabarakallah yalla nako ci yalla defal ndam di nuyu mm, serigne soxna mam fatimi nga xamne moy kilifa jotaay bi di nuyu diko di ci tek soxna mam fati mi nga xamne sama rakala tok ci nek ci pegam Euh, di nuyu euh, sëriñ Mbacke yu fay mi nga xam ne moo toog jataay Cheikhul Khadim te nekk ci fii ci dëkk bi ak mboolem jabalu sëriñ Touba gi mu liggéey bi rek di nuyu sëriñ Modou Thian mi nga xam ne moo toog jiite njabootu Cheikh Mahamadul Fadal gi di ci teg sëriñ Modou Mbay mi nga xam ne moo jiite daayira yi di ci teg Alaaji Njaay mi nga xam ne moo fi toogal ñi yor organisation magal gi te ahmadul badi jité ko mu yor affaire organisation bi ak tolo loy cheikh mamadou fadali ak ñi nga xamni ñoy soti cheikh mamadou fadal euh di nuyu soxna aji fat choy mi nga xamni mo jité jigen ñi nga xamni ñoy liggéey cheikh mamadou fadal bi euh di ci tek serigne am mi nga xamni mo jité jotaay bi ak ñi serigne mbakki yu fay yabal ñep euh di ci tek sox serigne ganna mesere jërëjëf yal na la taxawu man motuma séré sama digënté yoon ndax man señ touba lay dox ci señ touba lay dundu señ touba lay wër te eh, wax wax nak lo xamul day tax nit joom waye wax lo xamni day dëgg ci yow day tax lo wax dëgg la kon jërëjëf di nuyu soxna Awa Gajaga bi nga xamni mo fi tok jotaay njabootug Cheikh mohammedul mustafa fadilou ak di nuyu Serigne Moussa mi nga xamne mo moo fi toog mi nga xamne mo tok toog tay bi Cheikh Mamadou Lamine euh di nuyu njabot gi nga xamne mom lama yàlla bolel ñu nek dakaru ñi ngi ñëw nañu bi may ñëw ñom la andal ndax nit ki buy dem fu mu dem de yobale ay ciumi kayam kon njabot gi ñi ngi fi Serigne As mo jité gor ñi jigen ñi soxla daba ñi ngi ci ci ci di len xamal ne jotaay bi dal jotaay bi Cheikh Mouhamadul Fadal la fa tabarakallah xool sedd na guy xel dalna waye nak suñu kilifa rek lañu fi tébal suñu kilifa nak yaanaani wuñu ta ñu ni dañu cheikh abdou nu kon nak ñi ngi ñaan jotaay bi soxna ci lu señ Touba defal goor rek defal nako jigen té te ya fi mak yaay jité jotaay bi ñi ngi ni wax ji nak bari na coow li bari na way señ Touba gëm non nay tay nay tay lu doon rek nay tay ndax bu dé tay nak señ Touba lan gëm non te señ Fallu sunu sëriñ waye duñ daw duñ day nak waye duñ yëngu nak duñ tite lax sa baay dafa waxoon mag ñi ak ñim yilif bimu len sante sancale saamet ne leen bi juru leen jurul mo ci kenn ci kenn ku dul yàlla de waye dama beggon nak ngeen fexé ba jàngi ku ci mokkal alxuraan boo kenal naa makka waye bu ngeen noppé na ngeen jang ba égri sala bu ngeen ci noppé nak na ngeen dem jaamu yalla te liggéey lolu mo no fi ba ci lañu fasiyene fatu kon nak lam lu waxon ci lañu fasiyene ne jang nañu alquran bind nañu kamel jox nañu ko suñu kilifa jang nañ ba egg risala li ci dess nak dañuy jaamu yalla te yi lolé nak mo indi li non nak yeen lañu am yeen dongay duñ leen sanni duñ leen wacc duñ leen maye and ak yeen di kanjang kanjangi rek kon nak buñ téwé fi téwuluñ fi kenn ku dul magni magni nak bayyi nañ leen xel ndax ku deful dara ke do am du dina la jajeuf yeen nak am ngeen jariñ am ngeen jajeuf wa salaamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf eh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi sant bu baax bala serigne be bala serigne be ñaan rek bala serigne be ñaan ñu ñu jotali ñu jotali ziaru serigne mohammadul murtada ibnu cheikh mohammadul fadal né li li serigne cheikh wax mi ngi ziaré soxna mam fat di ziaré serigne cheikh ak soxna mam fatih xaar yalla cheikh mohammadul murtada néna li serigne cheikh wax néna ñun serigne serigne touba lañ am té wolu nañ ko nan né bo bi mot rek dem serigne serigne murtada néna kon bég na lool bég mo xamné néna mënu ko yegg sax ci bir jotaay bi Lol, nak day murid, neena na moom la te ñun ay murit la <laughs> waaw ndeysaan wallahi wallahi mbacke waaw wallahi wallahi mbacke neena mi ngi mi ngi ñaanal way jotaay bi yëpp neena xolam sedd na lol jotaay bi seigne Cheikh bismillah <laughs> ndeysaan di di di sante bu baaxa baax seigne galna nonu mu ko waxee ci Ahmadou Badiou day nit ku baaxa baax ndax bo dege mané seigne fallu la fa waxon mag ñi mom leen santalee ca ca fee ca fa wax samet moy seigne dou Fata seigne Basirou sëñ Murtala momu ak sëñ abomi mii ban jàngee ba ñëw mu yobulen makka ba nopi dalena sampal kër waye dalena waxone bu ngeen jàngee ba nopi nak ba egg risaala rek na ngeen jaamu jalla te liggéey Seex Seex sëñ Ahmadou badiou mi ci loolu la nek mo ci gëna doon gone daanaka ñi ci mag bariwut ñum ci mak bariwut waaye jikkoom tax ñun man nañu fanaan lo ci yalla ndax non ku doxut ci sëñ touba rek non lan lañ dox wé ci la waye sant na la rawatina ñi bokku nak ci bis bii di ci taxawee bis yi di ci waxtaan ci sëriñ bi te lu ngeen wax ci sëriñ lu am na ci lu bari loo xam ne bu lu dëgg nun dañuy rus waaye bu dee dëgg nag dañuy xam ne loolu yàlla dogal waaye nag na ngeen xam ne sant na la gërëm na la man lay woo waxtu bu magal gi teroon naan man ndakaaru jotati na ma ne ko man tam jekk naa kon nag ñu ngi koy sant di ko ñaanal ci barkib sëñ Fallu lii mu yéene liggéey ci sëñ Fallu yàlla na ko yàlla de sëñ Alaji comme noonu nga ko waxee rek nit amul lu dul lim am suñ fallu la nu am moom la ñuy waajee moom la ñuy wallee moom la ñuy waajee moom la ñuy nag na wax nag màggal gii daal na neex te bu ci kenn dëgg dara nag yaram kon nag bismillah kon bismillah ñu tàllal sëriñ bi ñaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf yàlla na suñu borom sëñ bu Bousso neena seigne fallu fàllu sa dafa am ku wax ne nee sëñ fàllu na feebar bi na fi joge barkal amin mbàkke amin amin ñu teew ko deew ñu bare bare bare bàkk cheikh lo amin amin amin amin mbàkke amin amin mbàkke sëñ amin amin amin amin mbàkke cheikh amin amin amin